ဒီကလေးကစုတစိတ်တွေအများကြီးနဲ့တော်လှကြီးလေဝက်ချက်တစ်ခုခုတော့ရှိမယ်ပုံမဲကလေးမင်းနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲတာနာမည်ကမောင်စုပါပါခင်ဗျာမောင်စုပါမင်းဘာကြောင့်ဒီလောက်တော်နေရမမင်းကြောင့်ပေါ့ဗျမမင်းကတားငယ်ငယ်လေးတဲ့အခုချိန်ထိနောက်ကသူချူဘက်ကိုနှိမ်တက်ခဲ့လို့ခုလိုညံကောင်းပြီးချွတ်ချွန်ထက်မြက်နေတာပေါ့နောက်ကသူချူတွေပဲဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေနောက်ကသူချူဘက်ကကလေးတွေရဲ့အုံနောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ omega 3 fatty acid တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးလို့မှတ်ညံကောင်းပြီးချွတ်ချွန်ထက်မြက်စေရလေမှတ်ညံကောင်းပြီးချွတ်ချွန်ဖို့နောက်ကသူချူတွေပဲတောက်ကြစို့ CFAM, caring for well-being. ဒီကလေးကစုတစ်စိတ်တွေအများကြီးနဲ့တော်လှလေဝက်ချက်တစ်ခုခုတော့ရှိမယ်ပုံမယ်ကလေးမင်းနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲတားနာမည်ကမောင်စုပါပါခင်ဗျာမောင်စုပါမင်းဘာကြောင့်ဒီလောက်တော်နေရလဲမမကြောင့်ဘောဗျမမကတားငယ်ငယ်လေးရဲ့အခုချိန်ထိနောက်ကသူ့ချိုးဘက်ကိုနှစ်ရမ်းတိုက်ခဲ့လို့ခုလိုညံကောင်းပြီးချိုးချွန်ထမ်းမြနေတာပေါ့နောက်ကသူ့ချူတွေပဲဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေနောက်ကသူ့ချူတွေဘက်ကကလေးတွေရဲ့အုံနောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ omega 3 fatty acid တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးလို့မှညံကောင်းပြီးချိုးချွန်ထမ်းမြစေရလေမှညံကောင်းပြီးချိုးချွန်ဖို့နောက်ကသူ့ချူတွေပဲတောက်ကြစို့ CFM, caring for well-being. ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့အစီအစဉ်ကတော့ Clay COVID ယောဂတိကောင်းစရာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Clay ထုခုဆရာဝန်ကြီးပမောက္ခဦးစိုးဝင်းကနေပြီးတော့ ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ Smart Kicks နဲ့ C5 မြန်မာ Facebook page တို့ကနေတဆင့်အမေးဖြေများကိုဖြေချပေးသွားမယ့်စီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဒီ season မှာ host အဖြစ်နဲ့မေးခွန်းတွေကိုမေးသွားပေးမယ့်ဒေါက်တာကိုကိုငင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ season ကိုအဓိကအားဖြင့်ကူညီပံ့ပိုးပေးထားတာတော့ Great Time ဖြစ်တဲ့ Vital Kick Clay RC နဲ့တကွာအမှန်ကန်ကောင်းပြီးထူးချွန်မှု Mega 3 Chillbers တို့ကနေပြီးတော့ အဲကူညီပံ့ပိုးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ season ကို Smart Kids Facebook page နဲ့ Zfan မြန်မာ Facebook page တို့အနေပြီးတော့အချိန်နဲ့တပြေးညီတိုက်ရိုက် live ထုတ်လွှင့်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်အခုဒီကနေ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ကလေးကိုဗစ်ယောဂအကြောင်းသိကောင်းစရာပေါ့ဆရာကြီးအဲဒီခေါင်းစဉ်လေးပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပြောကြားသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာကြီးဒီခေါင်းစဉ်လေးရွေးချယ်ဖြစ်ပုံကိုလည်းဆရာကြီးအနေနဲ့ရှင်းပြပေးပါအောင်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အဲကျွန်တော်လည်းဒီ Facebook live ပေါ့နော်အဲ ဖြည့်ပေးဖို့အတွက်ဒီဇီပန်ကုမ္ပဏီကနေဆက်သွယ်လာပါတယ်အဲအခုချိန်မှာတော့ဆရာတို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဒီကိုဗစ်စရုပ်ထလိုင်းလို့ခေါ်မှာပေါ့နော်ဖြစ်နေကြတယ်အဲတော်တော်များများလည်းဒီ Omicron လို့ယူဆရတာပေါ့နော်သူတို့ကကူးစက်တာလည်းတော်တော်မြန်တော့အဲလူတိုင်းနှိပါဖြစ်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ online နဲ့ဆွေးနွေးတဲ့ကလေးတွေပေါ့နော် online နဲ့ပြတဲ့ကလေးတွေကျွန်တော်လည်းနေမကောင်းဖြစ်သွားတယ် Omicron ပဲဖြစ်သွားတယ်အဲအကြောင်းကျွန်တော်နားနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် online ပြတာတွေရှိပါတယ် ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကလေးဒါပြတဲ့10ယောက်ပြရင်များသဖြင့်9ယောက်လောက်ကတော့ကိုဗစ်နဲ့တူတဲ့လက္ခဏာတွေပါပဲအိမ်မှာပြတဲ့လူရှိတယ်ကိုတချို့လည်းကိုဗစ် positive ဖြစ်တယ်အဲ့တော့လောလောဆယ်မှာတော့ဒီ omicron ကြောင့်ကိုဗစ်ဖြစ်ပွားမှုကတော်တော်နှံ့ပြားဖြစ်နေတယ်တော့မိဘတွေကလည်းဒီအကြောင်းကိုသိကျင်ကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကောင်းစဉ်လေးကိုရွေးပြတာဖြစ်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဆရာကြီးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီ post လေးကိုပေါ့နော်အဲဒီအစီအစဉ်လေးမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကြည့်နေတဲ့ viewer တွေရောကျွန်တော်တို့မေးခွန်းမေးပေးထားတဲ့ပေါ့နော် Facebook fan တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော် request လုပ်ဆရာရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ ဒီအချိန် limited time ပေါ့နော်အချိန်ကန့်သတ်တစ်ခုထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီမိကွန်းတွေအကုန်လုံးကိုခြုံငုံမိအောင်ကျွန်တော်တို့အတက်နိုင်ဆုံးဆရာကြီးကနေပြီးတော့ဖြည့်ချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတချို့မိကွန်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့တူရတူရတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုချင်းစီမေးဖို့အခက်အခဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပေါင်းပြီးတော့မေးသွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့မြစ်တာရက်ခံချင်ပါတယ်တချို့မိကွန်းတွေကကြတော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့တိတိကျကျလေးကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီဖြည့်သွားပေးသွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းအရင်ဆုံးအတိအသေးအကြောင်းကြားအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ပထမအဆုံးမေးရမယ့်မိကွန်းကပေါ့ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ တို့ COVID vaccine ဆိုပြီးတော့တော်တော်များများသောကလေးမိဘတွေကနေပြီးတော့မေးလာကြပါတယ်ခင်ဗျဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Zfan မြန်မာ page မှာရော Smart Kid page မှာရောဆရာကြီးအဲ့တော့ကလေးတွေမှာ COVID vaccine ကိုဆရာကြီးထိုးလို့ရပါသလားထိုးရောထိုးသင့်ပါသလားဆိုတော့အကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်တစ်ခုကထိုးရင်ရော side effect တွေများရှိနိုင်လားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာကြီးဖြေကြားပေးပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲဖြေကြားပေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီကုသယောဂတွေလို့ပေါ့နော်ဒီပြင် ကုသယောဂတွေအကုန်လုံးလို့ပါပဲကျွန်တော်တို့ကဒီ covid စပေါ်တွေကကာဝယ်ထိရောက်တဲ့ကာဝယ်သေးပေါ်လို့ရှိရင်တော့เนาะထိထိရောက်တဲ့ကာဝယ်သေးလည်းပေါ်မယ်များများလည်းဖြတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါသည် end game ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီကိုဗစ်ကမ္ဘာကယောဂါကိုအဆုံးသတ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွက်တွက်ဆခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတွင်လည်းအားလုံးကစူးစမ်းခဲ့တယ်ပေါ့เนาะအခုကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကအဲခံမှန်းချက်အရဆိုလဲဒီနှစ်နှစ်လယ်လောက်မှာဒါ acute phase လို့ခေါ်တာပေါ့နော်လက်တလောဖြစ်တဲ့အပိုင်းကပြီးတော့မယ်တဲ့နော် ဘယ်ခါမှပြီးမလဲဆိုကမ္ဘာလူဦးရေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးရင်ပြီးမယ်ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ထားပါတယ်ဒီကလေးကိုဗစ်မှာတော့ဒီကာကွယ်ဆေးကြတော့ဒီကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရင်တော့ကလေးတွေကကာကွယ်ဆေးတွေကကလေးတို့ယောဂတော်တော်များများကိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးတယ်သို့တော်လည်းဒီတဘာဝအဖြစ်ပြောရလို့ရှင်တော့ကိုဗစ်ကကလေးယောဂတဲ့လူကြီးယောဂဖြစ်တာပါဖြစ်တာများတာလဲလူကြီးတွေမှာပုံများတယ်အသေးပြောက်ဒုက္ခပေးတာလဲလူကြီးတွေမှာဖြစ်ပါတယ် ကလေးတွေတော့ဒီကိုဗစ်ကကလေးချစ်တယ်လို့ပြောရမလို့ပေါ့နော်ကလေးတွေမှာမဖြစ်ဘူးမဟုတ်ဖြစ်တယ်ကူးတယ်ကလေးတွေကနေလည်းပြန်ကူးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကလေးတွေမှာပြင်းထန်မှုတော်တော်လေးနည်းပါတယ်ဒီ9နှစ်ယောက်ကလေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုဗစ်ဖြစ်ပွားတာရဲ့2ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲဖြစ်တယ်ကိုဗစ်ပြောင်းသေဆုံးမှုရဲ့0.1%ပဲရှိပါအဲ့တော့တကယ်ပြောရလို့ရှင်တော့ဒီကလေးရဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးဟာဦးစားပေးမဟုတ်ပါဘူးအဲနိုင်ငံတွေမှာဦးစားပေးရမယ်ဆိုရင်တော့အသက်ကြီးတဲ့လူတွေ ယောဂခံရှိတဲ့လူတွေဦးစားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးတွေကတော့ပြင်းထန်မှုနည်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုမိဘရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ကလေးတွေနေမကောင်းဖြစ်မှာဆိုတော့သူတို့ကိုယ်ဝေးဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့သူတို့ပထမအောင်စီအောင်စိုးရင်တာကသူတို့ရဲ့ကလေးတွေကိုစိုးရင်တာပါ။အဲကြောင့်ကျွန်တော်လည်းအများအားမေးပါတာဟာကလေးတွေဖြစ်တော်မလားဖြစ်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆရာပေါ့နော်။မှန်ပါတယ်ဖြစ်လည်းဖြစ်တယ်သို့တော်များသောအားဖြင့်တော့သိပြင်းထန်မှုမရှိပါဘူး။ကလေးကတာမန်တုတ်ကွေးလိုပဲပြီးသွားတာများတယ်။အဲ့တော့ကံဝယ်သေးမထူအောင်လားဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပေါ့နော်။ အဲထိုးထားရင်တော့ကာကွယ်သေးရကောင်းတာပါပဲသို့တော့အကျိုးလည်းရှိပါတယ်ဟိုသို့တော်လည်းဦးစားပေးတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အဲဒီစပေါ်တွေကဒီကာကွယ်သေးတွေကဒီ section နဲ့အထက်တွေမှာစမ်းထားတယ်ပေါ့နောက်ပိုင်းကျတော့မှသာကလေးတွေကိုပြန်စမ်းတော့အခုလောလောဆယ်မှာဆိုတော့ဒီကလေးမှာထိုးလို့ရတဲ့ကာကွယ်သေးတွေရှိနေပါတယ်ဟိုမှာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကျွန်တော်တင်တဲ့ဒီ7နှစ်အထက်တွေကိုထိုးပေးနေတယ်ဒီ Sinovan Farm လို့ Sinovac လို့ဆိုရယ်ဆိုလိုတာတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ FDA နဲ့ဒါတွေကိုအသိမှတ်ပြုထားတယ်ပေါ့။အော်တချို့နိုင်ငံတွေမှာတော့ဒီသုံးနှစ်ကစပြီးအသိမှတ်ပြုတာရှိပါတယ်။ဥပမာတရုတ်ထိုးဆေးပေါ့နော် Sinopharm Sinovac ဆိုရင်တရုတ်မှာဆိုသုံးနှစ်ကစထိုးတယ်။ဒီဟောင်ကောင်ဆိုရင်သုံးနှစ်ကစပြီးတိတ်မကြခင်ရပဲဒီသုံးနှစ်ကစထိုးလို့ရအောင်အသိမှတ်ပြုလိုက်တယ်။အဲ့ဒီလိုပဲဒီ America လိုနိုင်ငံမျိုးမှာတော့ Pfizer တို့ Moderna တို့ဟိုငါ Pfizer ဆို9နှစ်က17နှစ်ထိုးလို့ရတယ်။ Moderna နဲ့ Pfizer နှစ်ခုစလုံးက12နှစ်က18နှစ်ထိုးလို့ရတယ်။ နော်အိန္ဒိယမှာဆို Covaxin ပေါ့နော် Covaxin နဲ့နောက်ထပ်ပေါ့နောက်ထပ်ကာဝယ်ဆေးတစ်မျိုးပေါ့နော် Zycox-D ဆိုတာအဲ့နှမျိုးကိုသူကအငယ်လေးတွေပေါ့ဒီ12နှစ်ထက်တွေထိုးဖို့ခွင့်ပြုထားပါတယ်။ဒါတို့ဒီရက်ငယ်တဲ့ကလေးတွေပေါ့9နှစ်ကစထိုးလို့ရမရဆိုတာလဲသူတို့စမ်းသပ်မှုတွေလုပ်နေတာရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒါကိုယ်နိုင်ငံအခြေအနေပေါ်မူတည်ရတဲ့ကာဝယ်ဒီနိုင်ငံအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်သိသလောက်က ဒီကျွန်တော်တို့ကပြင်ပကာဝယ်ပြင်ပဆေးရုံတွေမှာထိုးခွင့်ပေးထားတာလဲ12နှစ်ထက်เนาะဒီ Sinopharm တို့ Sinovac တို့ထိုးခွင့်ပေးထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာခင်ဗျာဆိုတော့ဗောနော်ဒီကာဝယ်ဆေးထိုးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမေတယောက်ကမေးထားတာလေးကိုမေးခွင့်ပြုပါဆရာကြီး April May ဆိုတဲ့အကောင့်ကနေမေးထားပါတယ် Smart Market Page ကနေပြီးတော့ပါဆရာကြီး ဆိုတော့သူ့ကလေးကအသက်6နှစ်နဲ့6လရှိပါပြီဆရာကြီးသူ့မှာသူ့ကလေးလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်အက်စမာယောဂအခံလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးသူ့ရဲ့ကလေးလေးကိုကူးစက်မှုနှုန်းတွေအများများနေတဲ့အချိန်မှာကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးသင့်လားဆိုပြီးတော့မေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဆရာကြီးတစ်ဆက်တည်းမှာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲဒီလိုမျိုးအက်စမာလိုမျိုးပဲတခြားသောပေါ့နော်ဘလိုမျိုးကလေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ထိုးသင့်တဲ့ကလေးတွေဖြစ်ယူဆထားတဲ့ဟာမျိုးတွေများရှိသလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဆရာကြီးဖြေချပေးပါအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ကလေးတွေမှာဒီထိုးတဲ့အခါပေါ့တကယ်တော့ ခုနကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့သလိုပေါ့လူကြီးတွေအဓိကထိုးရမယ်ပေါ့အန္တရာယ်ရှိတဲ့လူတွေထိုးမယ်အဲ့ဒီမှာတခါတည်းဟို coverage များလာပြီဆိုပြီးတော့ကလေးတွေကိုပြောင်းပြီးထိုးလာပြီဆိုလို့ရှင်တော့လဲထိုးထားတာကောင်းပါတယ်သို့တော့ဟိုနိုင်ငံရဲ့ဒီစေဝါတမတ်ချက်ပေါ့နော်စေဝါ FDA ခေါ်တာပေါ့နော်စားတော့စေဝါအတိမတ်ပြုပေးဖို့လိုပါတယ်ခွင့်ပြုပေးဖို့လိုပါအဲ့တော့ဒီနောက်တစ်ခါပါလဲဆိုတော့ကလေးတွေမှာထိုးလို့ရှင်လဲဦးစားပေးရတော့ယောဂခံရှိတဲ့ကလေးတွေပေါ့နော်ဆိုလိုတာဥပမာပြန် အဲပန်းနိုင်ချက်ရှိတယ်နှလုံးရောဂါရှိတယ်နော်အဲဒီတချို့လဲဒီ cerebral palsy လို့ခေါ်တဲ့ဒီအုံနောက်အာရုံကြောထိခိုက်တော့ချွဲလေးပိုင်းဆိုမထွက်နိုင်ဘူးเนาะအဲ့လိုကလေးတွေကဦးစားပေးပေါ့เนาะ down syndrome တို့နောက်ခြားခြားပါးပါးကာကွယ်ဆေးဟိုဒီ immunosuppressive drugs တွေပေါ့เนาะဆိုတော့ခုခံအားကိုကြားစေတဲ့ဆေးတွေကိုတောက်နေရတာတို့เนาะအဲ့ဒါတော့တောက်နေတဲ့အချိန်မှာထိုးလို့မရဘူးပေါ့တောက်ရတဲ့ယောဂမျိုးရှိခဲ့တော့ဂျားထဲမှာကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာထိုးလို့ရပါတယ် အဲ့နည်းအပြင်ဒီနေရာတွေကတော့ကလေးထဲမှာထပ်ပြီးဦးစားပေးရမယ်အုပ်စုတွေလို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်အဲဒါမဲ့ခုနပြောသလိုပေါ့နော်ကလေးနဲ့လူကြီးစာရင်တော့လူကြီးအနေရရှိတဲ့လူကြီးတွေကအသက်ကြီးတဲ့လူယောဂအခန်းရှိတဲ့လူကြီးကဦးစားပေးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါကတော့ဘူတုဒ္ဒအနေနဲ့ပြောပြကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီညင်ကြပန်းတာရှိပါအဲကြောင့်ပန်းနိုင်ကြရှိရင်ဒါဒီကိုဗစ်ကပိုးဆိုးမလားပေါ့နော်အမှန်တော့ကျွန်တော်တို့ ဒီသုတေသနတွေမှာထုတ်ပေါ်လာတာပါတွေ့လဲဆိုတော့နည်းနည်းရောင်းမြန်လေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပန်းနိုင်ချက်ရှိတဲ့လူကကိုဗစ်ဖြစ်ရင်နည်းနည်းတော့ပိုခံနိုင်ရှိတဲ့ဆိုတော့သုတေသနတွေထွက်လာတာတွေ့ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ဖြည့်ရင်းတဲ့ဘုဒ္ဓတအနေနဲ့ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအဖြစ်ဆရာကြီးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလေးကလေးတွေနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ်ကတာဆိုပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးခင်ဗျာမေးတဲ့အထဲမှာလို့အနည်းရှိသလားပေါ့နော်အနည်းကတော်တော်နေပါတယ်ဒီကာကွယ်ဆေးတွေမှာဒီမလိုလားတဲ့အနည်းတွေကတော်တော်ကြီးနေပါတယ် အဲဒီလူမျိုးလူရွယ်အရွယ်တွေပေါ့နော် adolescence ခေါ်တဲ့ဒီလူမျိုးဝဝင်ကအရွယ်တွေမှာတော့ထိုးလို့ရှိရင်ဒါလည်းဟိုနဲပါတယ်တသန်းမှတယောက်လောက်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလောက်ကဒီအဲဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုနှလုံးရောင်တာဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနှလုံးရောင်တာဖြစ်တာလည်းတော်တော်လေးပြင်းပြင်းထန်ထန်ကုစရာမလိုပဲနဲ့ကောင်းသွားတာတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ကာကွယ်ဆေးတွေကတော့ကာကွယ်ဆေးတွေရဲ့သဘာဝအတိုင်းပါပဲအကျိုးအပြစ်တဲ့အများကြီးများပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဆရာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်ကတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမေးထားတဲ့မိဘတွေနဲ့လည်းကလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးလို့ရလားအဲဘယ်လိုမျိုးစာတွေထိုးရမလဲကျွန်တော်တို့ side effect တွေဘာတွေရှိနိုင်လဲဘာတွေအကျိုးမြတ်တွေအကျိုးကျေးဇူးတွေရနိုင်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသွားမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကဆရာကြီးခင်ဗျဟိုပါပေါ့နော်လော်တလောလေးရမှလည်းဆရာကြီးခုနကတော့ပြောထားသလိုမျိုးပေါ့နော်တော်တော်များများသောကလေးတွေမှာလည်းအဲကိုဗစ်တွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်အဲလက္ခဏာတွေလည်းအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဆရာကြီးအဲ့တော့မှ ကျွန်တော်တို့ဒီမေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးတစ်ခုကဆရာကြီးချစ်ဦးဆိုတဲ့အကောင့်ကနေမေးထားတာပါဆရာကြီးကလေးတွေမှာကိုဗစ်ဖြစ်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုလက္ခဏာလေးတွေပြတတ်ပါသလဲဘယ်လိုပြုစုရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ပါအခုတလောလဲတော်တော်များများတွေ့ပါတော်တော်များများလူကြီးတွေဖျားတယ်ပြီးတော့ကြာကလေးတွေအဲဖျားလာတယ်ပေါ့နော်အဲလူကြီးမှာတော့သူတို့ကများသောဖြင့်နှာခေါင်းတို့ဘတ်ယူပြီးတော့စစ်ကြည့်တော့ covid positive ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တချို့မိဘတွေဆိုလဲအာကလေးလူကြီးရောဖြစ်နေပြီကလေးကိုဘာလုပ်ရမလဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး မေးတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကလေးမှာဖြစ်တဲ့လက္ခဏာလဲလူကြီးနဲ့အများကြီးမကွာပါဘူးဒီ Omicron COVID ပေါ့နော်လောလောဆယ်ဖြစ်တဲ့ COVID ကအရင် data လောက်တော့မပြင်းထန်ဘူးတော့ကလေးမှာငကိုတွေကလည်းပြင်းထန်မှုကနေတော့တော်တော်များများတော့ဒီဟိုလက္ခဏာတွေကဟိုအကြာကြီးမဖြစ်ပါဘူးနေ့ရက်၃ရက်လောက်ပဲဖြစ်တာများတယ်တော့အဓိကလက္ခဏာတွေကဘာတွေ့လဲဆိုတော့နှုံးခွေတယ်ပေါ့နော် fatigue ဖြစ်တယ်နောက်ခေါင်းကိုက်တယ် နော်ကိုရီလက်တွေကြိုက်တယ်ဖျားတယ်အဲချောင်းဆိုးတယ်နှာစီးတယ်ပေါ့နော်နောက်တချို့ကလေးတွေမှာတော့ဝင်သွားတဲ့အာနယ်ဒါတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်အဓိကတော့သူလက်ချောင်းနာတာပဲဖြစ်တယ်ဒီတခါဒီ Omicron နဲ့ရှေ့ရအာနယ်ကို Delta နဲ့နည်းနည်းကွာတာသူကအနှံ့ပြောက်တာတို့ဒီရတာပြောက်တာတော့သိမရှိပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါတော့ကလေးကသိပြောလို့မရပါဘူးကလေးတွေကတော့သိပြောနိုင်တာမဟုတ်ကလေးကြီးကလွယ်ပေါ့နော်တချို့ကလေးကြီးတွေမှာတော့ဖျားကြီးတာတွေ့ပါတယ် ဒါမဲ့လည်းများသောဖြင့်2ရက်3ရက်ဆိုရင်ပြန်ကောင်းသွားတာများပါတယ်အဲ့တော့တိတ်ကြကြဖျားရလဲတွေ့ခဲ့ပါတယ်เนาะအဲ့တော့နော်ဘယ်လိုပြုစုရမလဲတော့ဘယ်လိုပြုစုရမလဲဆိုတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုဗစ်က virus ပိုးဖြစ်တော့ဗောနော် virus ပိုးဖြစ်တော့ပိုးသက်စီတွေပေးလဲအကျိုးမရှိပါဘူးကျွန်တော်ပေးလို့မရှိဘူးအဓိကတော့ဒီ paracetamol ပေးရပါဘာလို့ဖျားတာကိုလက်ကိုက်တာအတွက်ကို paracetamol တိုက်တယ်ဗောနော်တိတ်ငယ်တဲ့ကလေးတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကအဆက်ချဈေးကိုပေးတယ်ဗောနော် အဲနည်းနည်းကြီးလာတဲ့အရွယ်လောက်တစ်နှစ်ကနေ၅နှစ်လောက်ဆိုတော့အရည်တွေတိုက်တယ်ဒီထက်ကြီးတဲ့ကလေးဆိုတော့အပြားတိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကိုလေးချိန်ကိုတိုက်ပြီးတော့မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတွေ့ရပါတယ်ဥမာဒီ10 to 15 mg per kg per dose လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကကလေး1 kg ဆိုရင် paracetamol 10 mg သို့မဟုတ်အများဆုံးက15 mg ဒါနဲ့တွေ့တယ်အဲ့ဒါကို၄နာရီတစ်ခါ6နာရီတစ်ခါတိုက်လို့ရပါတယ်တနေ့တော့9ချိန်နဲ့ပိုပြီးတော့မတိုက်သင့်ဘူးပေါ့နော် အဲ paraspon တိုက်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းဘာလဲဆိုချွေးတွေထွက်လာရင်တုတ်မပစ်ပါနဲ့အကုန်အကုန်တုတ်ပစ်အင်းကြီးတွေလည်းပြင်အဖျားမကြဘူးဟောတဘောကဘာလဲဆိုဒီ paraspon တိုက်တာချွေးထွက်အောင်လုပ်ပေးတယ်အဲထွက်တဲ့ချွေးကငွေ့ပြန်မှုလိုတဲ့အပူကိုကိုကနေစုပ်သွားတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုစုပ်သွားတဲ့ခါကျတော့မှကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြီးတော့ငွေ့ပြန်သွားတဲ့ခါကျတော့အဖျားကျသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုတိုက်လို့ရပါတယ်တချို့ကလေးလည်းဒီကြားထဲမှာ အဲကိုပြန်ပြန်ဖြားလာတယ်ပေါ့အဲကြတော့ကျွန်တော်တို့ရေဘတ်တိုက်ခိုင်းပါတယ်ရေဘတ်တိုက်တယ်ဆိုတာလဲဟိုရေအေးနဲ့ချိုးတာမဟုတ်ပါဟိုရေနွင်းနွင်းလေးလေးရေဘတ်တွေစိမ့်ပြင် level နှစ်ဖက်ခြိုင်းနှစ်ဖက်ပေါင်းညာနှစ်ဖက်ပေါ့နော်တချို့ကလည်းနှစ်ဖူးပါတင်တယ်ပေါ့နော်ဖူးတင်တာတော့ခဏအေးကြည့်လိုက်ရင်အေးသလိုပါဒါပေမဲ့ပိုရေးကြည့်တာတော့ level ခြိုင်းကြားပေါင်းညာပေါ့အဲ့နေရာတွေမှာရေဘတ်တင်အဲ့ဒါ6တိုင်းဒါကပြန်ရေစိမ့်ပြန်ညှစ်ပြီးပြန်တင်အဲ့လိုလုပ်ချင်အပြင်လဲအပူချိန်ကိုကြောက်အောင်လုပ်လို့ရပါတယ် နောက်တစ်ခုကဒါအပူချိန်ကြရတဲ့ကိုလက်ကြိုက်တာပေါ့နော်ဒီပြင်နှာစီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်နှာစီးပြောက်စေးပေါ့နော်ဒီအပြင်မှာဝယ်လို့ရတာရှိပါတယ်ရင်းတော့ကတော့ဘာမီတွန်ပေါ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီ citrusine တို့ loratadine တို့ဒါတွေတိုက်ပါတယ်ကလေးရဲ့ကိုလေးချင်းနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့တိုက်ဖို့လိုပါတယ်တော့ချောင်းဆိုးလာတယ်ဆိုချောင်းဆိုးပြောက်စေးတိုက်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကရင်ကျက်တက်တက်တယ်လို့ဆိုရင်တော့ဒီလေပြုံကျက်သေးတဲ့ဆေးပေါ့နော်အဲဆယ်ဗျူတမောပါတဲ့ဆေးတွေ တောက်ဆေးတို့ခြူဆေးတို့ကျွန်တော်တို့ပေးပါတယ်ဝင်သွားလာရင်တော့အဓိကဓာတ်စားရေးတိုက်ပါတယ်နော်အဲ့လိုပဲဒီ symptomatic treatment လို့ခေါ်တဲ့ကလေးရဲ့လက္ခဏာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လိုက်ကုပေးရတာပါနော်ဖျားပြီးဆိုတာနဲ့တော့အရင်များများဝင်ဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲအရန်လောင်ပိတ်လည်းမထားပါဘူးနော်ဒီတွေးတွေအများကြီးအထက်ထက်ခြုံတာလည်းမကောင်းဘူးအဲ့လိုပဲတပြိုင်တည်းအကုန်ဖွင့်ထားပြတာပြီးတော့တခါအေးဆက်နေအောင်လုပ်တာလည်းမကောင်းပါဘူး ရေချိုးတဲ့ရေပတ်တိုက်တို့ဆိုလည်းကလေးကချမ်းလာတုံလာရင်အဲ့ဒါရရမှာဖြစ်ပါတယ်။နော်ဒီတော့ပိုအေးတဲ့အရာလောက်ရမှာမဟုတ်ဘူး။အဲကွန်းဆိုလည်းအတော်အသင့်ဖတ်လို့ရပါတယ်နော်။အဲ့ဒါကျွန်တော်မေးများတဲ့မေးခွန်းတွေပေါ့နော်။ပြုစုစောင့်ရှောက်နေရတော့အဲ့တိုင်းပါပဲ။ဆိုလိုတာသူ့ရဲ့လောကလက္ခဏာတွေကိုလိုက်ပြီးကုတာပါပဲ။ဘုဒ္ဓဆေးရတော့တကယ်လို့ဖျားမကြဘူးရက်ကြလာတယ်ဆိုရင်တော့နောက်ဆက်တွဲအဆုပ်အင်းကြီးတွေပါဝင်သလားပေါ့နော်။ဒါကတော့ဆရာဝန်ကကြည့်ပြီးစဉ်းစားပြီးမှသာ အဲပေးတဲ့အရာပါဟိုခဏပေးလို့လည်းအကျိုးမရှိပါဘူးသူကတိုက်မယ်ဆိုတော့ပိုးသားစီကအချိန်ပြည့်ရက်ပြည့်အဲ့လိုတိုက်ရမှာဖြစ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဆရာကြီးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဆရာကြီးနောက်ထပ်မိကုံးလေးတစ်ခုပါဆရာကြီးဦးဦးဇော်လင်းတန်းဆိုတဲ့အကောင့်ကနေပြီးတော့မိထားတာပါဆရာကြီးဟိုနောက်ဆရာကြီးကပြောတာပေါ့နော်ကလေးတွေကကိုဗစ်ကကလေးတွေကိုချစ်တယ်ကလေးတွေမှာတိတ်ပြီးတော့လက္ခဏာမပြင်းထန်ဘူးဆိုပေမဲ့သူကတော့မိထားတာမွေးကင်းစကလေးအရွယ်ကောဖြစ်နိုင်မှာသလားဆိုပြီးတော့ မေးထားပါတယ်ခင်ဗျဆရာကြီးတစ်ဆက်တည်းမှာပဲဆရာကြီးနောက်ထပ်မေးခွန်းပေါ့နော်ဟိုဆရာကြီးကခုနကတော့ပြောထားပြီးသားပါဟိုဖျားတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အပူအရန်ကြီးတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့မသိလိုက်တာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆရာကြီးခုပြောပြတဲ့အခါမှာဆိုတေချာမှတ်သားရပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ခုနပြောထားသလိုမျိုးကိုရမ်းပူတဲ့အခါမှာဟိုပါချွေးတွေထွက်သွားစိတ်တိုက်လိုက်လို့ချွေးထွက်သွားရင်တော့တော်တော်များများပေါ့နော်ကျွန်တော်တုတ်ပစ်လိုက်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းမတုတ်သင့်ဘူးဆိုပြီးတော့ဆရာကြီးအကြံပေးတဲ့ဟာတွေလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကဆရာကြီးဟိုဟာကလေးအပူချိန်အရန်များတာပါဆရာကြီးမျိုးသဲမွန်ပေါ့နော်ဆရာကြီးခုနပြောထားသလိုပဲအပူချိန်ကအရန်များပြီးတော့104လောက်ထိကိုရောက်ပါတယ်တဲ့ဆရာကြီးခင်ဗျာနောက် တစ်ခုကရေဘက်တိုက်လိုက်တော့တနားရီလောက်နေတော့အပူပြန်ကျသွားပါတယ်ကလေးကလန်းလန်းဆန်းဆန်းဖြစ်သွားပါတယ်တဲ့ဆရာကြီးအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကသူနာပြုတ်ကူလေးကိုမေးကြည့်တော့ပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြန်ဖြားတယ်လို့ပြောပါတယ်ဆရာကြီးပိုးတက်ဆေးကြောင့်ပူနေတယ်ဆိုပြီးတော့လေအဲသူကတခြားလူမေးတော့ပြောပါတယ်ဒီလိုပြောပြောတော့တကယ်တော့ပိုးတက်ဆေးကြောင့်ရောဒါမျိုးကိုပူတာရှိပါသလားဆိုပြီးတော့မေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဆရာကြီးအဲတကယ်တော့ဟိုစပါဒီ virus ပိုးကြောင့်เนาะဒီ bacteria ကြောင့်ဖြစ်ဖြစ် virus ကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်ယောဂရဲ့ အချိန်ရှိရင်တော့ဘုရားတက်တာပါပဲဒီပါရာပါရာစတမောတော့ဘာလို့ဆိုခဏကြအောင်လုပ်ပေးတာပါရာစတမောတိုက်တယ်ပြီးတော့ပျောက်သွားတာတော့ယောဂဘိုးသေသွားတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီ virus ဒီကိုဗစ်လို omicron အထူးသဖြင့် omicron လို virus ကြတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုယ်ခံအားနိုင်သွားတဲ့ခါကျတော့နေရသွေးအနေမပြားတော့ဘူးအဲ့တော့ဆိုတော့ဟိုဒီသူ့ရဲ့ယောဂရဲ့ဟိုတဘာဝပုံမှာမူတည်ပါတယ်လူရဲ့ကိုယ်ခံအားပုံမှာမူတည်တယ်အဲ့တော့အစာပိုင်းမှာတော့သူကအဖြစ် ယောဂအချိန်ရှိသေးတယ်ဗိုင်းရီးမီးယားလို့ခေါ်တော့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကကိုယ်ထဲမှာရှိတယ်သွေးကြောထဲမှာရှိနေသေးအဖျားပြန်ပြန်တက်ပါမယ်ပါရစမွန်တိုင်သက်တာမယ်ပြီးရင်ပြန်တက်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကြားထဲမှာဒီဘာလို့ပေးလို့ရလဲဆိုခုနလိုတစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်ကြားမှာအရန်ပြန်ပူလာရင်တော့ဒီရေဘတ်တိုက်တာလုပ်ပြီးလို့ရပါတယ်ရေဘတ်တင်တာပေါ့နော်11ကြိုင်ကြပေါင်ကြအဲ့လိုနေရာမှာရေဘတ်တင်ပြီးတော့တကယ်တော့သူကဟိုယောဂအချိန်ကြောင့်ပြန်ဖြားလာတာပါအကာကွယ်ဘုဒ္ဓဆေးကြောင့်ဖြားတယ်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူး ကိုယ်သက်စိတ်တော်တော်များတော့ဖျားရတဲ့သူကဝင်းသွားတာတွေပါကိုဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်ဟိုတချို့ဘိုင်းနာတက်တာတဲ့ဆေးပေါ့ဒီ anticholinergic လို့ခေါ်တဲ့ဒီ compound တွေပေါ့ပါတဲ့ဆေးတွေကတော့ကိုယ်ပူခြင်းကိုတက်စေပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကဟိုသူရဲ့ဟိုစပေါ့နော်အယူဆမှားလေးတစ်ခုပါပဲကိုယ်သက်စိတ်ကြောင့်ဖျားတယ်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးယောဂအချိန်ကြောင့်ဆက်ဖျားနေတာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဆရာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ ရာကြီးခုနပြောထားတဲ့အထက်မှာလည်းပါပိသားပါဒါပေမဲ့လည်းဒီမှာကိုတက်ဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်လေးကမေးထားပါတယ်ဆရာကြီးခင်ဗျာသူမေးထားတာတော့ပေါ့နော်ကလေးတွေကိုပစ်ဖြစ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်ဆက်တွဲယောဂလက္ခဏာတွေများဖြစ်နိုင်နေလားလို့ပြီးတော့မေးထားပါတယ်ဆရာကြီးသူရဲ့ကလေးက6နှစ်နဲ့3လရှိပါပြီအဲ9လပိုင်းတုန်းကတော့ကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးကနေကဖျားတာခဏခဏဆိုလို့ရှိရင်ဖျားလိုက်နှာစီးလိုက်ဖြစ်တာတော့6ချိန်လောက်ရှိပါပြီတဲ့မေးထားပါတယ်ဆရာကြီး သူကဒီကလေးကိုပေါ့နော်ဆေးစစ်ဖို့များလိုအပ်တာတွေရှိလားထပ်ပြီးတော့ဆရာကြီးဘာတွေများညွှန်ကြားဖို့များပေါ့နော်ရှိမလဲဆိုပြီးတော့ဆရာကြီးကိုမေးထားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဟိုကလေးကိုဗစ်ဖြစ်ရင်ပေါ့နော်ကိုဗစ်ဖြစ်တာတော့ virus ပိုးကြောင့်ဆိုတော့သူကများတော့ဖြင့်ကြက်တူတူနဲ့ပျောက်သွားတာများပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာပဲပဲ virus ပိုးဝင်ဝင်ပေါ့နော်သူကရိုးရိုးတုတ်ကွေး virus ဆိုလဲသူက virus ပဲဆိုတော့ခဏနေပျောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့တုတ်ကွေးမှာအဆုတ်ဝေးမိတွေပါလေ ဝင်တတ်တယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုလူကလည်းနည်းနည်းနှုံးသွားတာပေါ့နော်။အားနေသွားတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့ဒီခေါင်းထောင်ထားလာပြီးတော့တပြင်းဘက်တီးရီးယားပိုးတွေပေါ့။ဒီတိတ်ဖျားတာမကြခင်မှာစက်တိုက်ဝင်လာတဲ့ဒီ secondary bacterial infection လို့ခေါ်တာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကစုပ်အင်းမီတွေပဲဖြစ်တာတော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါကတော့ဒီပြင်း virus တွေလို့ပါတယ်။နောက်တော့ကိုဗစ်မှာထူးထူးခြားခြားဖြစ်နိုင်တာတော့ဗာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကလေးမှာလည်းတကူလေးသောအန္တရာယ်ပေါ့နော်။ကလေးရဲ့ဖြစ်တဲ့အချိန်ရုပ်ရည်ဖြစ်ကာလအချိန်မှာတော့ ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီကလေးကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးတော့လေးဘက်က6ပတ်ကြာတဲ့အခါမှာတော့ရှားရှားပါးပါးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ miss c လို့ခေါ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်အင်္ဂလိပ်လို့ဆိုတော့ MIS CG ပေါ့နော် miss c ဆိုတဲ့ကလေးကိုဗစ်နောက်ဆက်တွဲလက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်ဒီယောဂအတိတ်ပဲကဘယ်လိုလဲဆို miss c ဆိုတာ multi system inflammatory syndrome ပေါ့နော်ဒီ of child children ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောအဲ့တော့ multi system ဆိုတာ ယောဂရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတော်တော်များများစနစ်တော်တော်များများမှာထိခိုက်တယ်။ရောင်ငယ်ပေါ့နော်။ရောင်ရောင်ရမ်းမှုလွန်ခဲ့တဲ့ယောဂဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါလည်းအရန်ကြီးလည်းတိတ်မစိုးရင်သွားပါနဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုပြောလိုက်လို့အရန်စိုးရင်သွားမှလည်းကျွန်တော်စိုးရင်ပါတယ်။ဒီဟာဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကဘလောက်ပဲရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲလူတစ်တောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်14ယောက်လောက်ဖြစ်နေဒီကလေးကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးသားပေါ့နော်ဖြစ်ပြီးသားကလေးကိုဗစ်တကယ်ဝင်တဲ့ကလေးတစ်တောင်းမှာ14ယောက်ဆိုတော့တစ်ထောင်ဆိုရင်တစ်ယောက်တစ်ယောက်ခွဲလောက် ဖြစ်နိုင်ပါအဲ့လိုဖြစ်ရင်တော့ဒီယောဂဆိုရင်တော့ပြင်းထန်တယ်ပြီးရင်သေချာလဲကုသဖို့လိုပါသူက multi system inflammatory syndrome ဆိုသလိုပဲဒီကိုယ်လုံးမှာတွားပြီးတော့ယောဂဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ရောင်ရမ်းမှုဒီကိုယ်လုံးမှာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူကအဖျားကြီးတယ်နော်လေပင်ကအကြိတ်တွေရောင်လာတတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျတော့ဒီပြီးမထွက်ပြီးပြီးဝတ်မထွက်ပဲနဲ့မျက်မေးရောင်ဖြစ်တယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဆင်းမြစ်တွေနာတတ်တယ်ကြိုက်တတ်တယ်နောက်ရေပြားမှာပိတ်နေထွက်တယ်နော် အဲဒီလိုလက္ခဏာတွေဖြစ်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီပြင်ဗိုင်းရပ်စ်တွေမှာတွေ့တတ်တဲ့ကာဝါဆာကီဆင်ဒရုန်းဆိုတာပေါ့နော်ဒီယောဂနဲ့သတ်တူတယ်ပေါ့အဲနောက်တစ်ခုကဘာဆိုဒီယောဂရဲ့အန္တရာယ်ကဘာလဲဆိုတော့သူကနှလုံးရောင်တာဖြစ်နေတယ်အထူးဖြင့်နှလုံးမှာရှိတဲ့သွေးကြောတွေရောင်သွားလို့ရှိရင်သွေးကြောကြီးတွေဒီနှလုံးကိုသွေးပြန်ပေးတဲ့သွေးကြောတွေကရောင်ပြီးတော့ဖောင်းလာလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းမှာသွေးခဲတာတို့နှလုံးသွေးကြောပိတ်တာတို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အဲဒီရုပ်တရက်ဖြစ်နေတဲ့ချိန်တွင်းမှာလည်းနှလုံးရောင်တာကြောင့်ကလေးကရှောက်ရပြီးတော့သွေးလန့်တာတို့ပိုင်းနဲ့ သေဆုံးတာဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာတော့သေပြောက်ရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်ဖြစ်တာနည်းပါတယ်ဟိုဒါကတော့ကိုဗစ်ဖြစ်ပြီး၄ဘက်ကနေ၆ဘက်ကြာမှကလေးကရမ်းဖြားတယ်။ဤတယ်ပေါ့နော်။အဖျားလည်းတော်တော်နဲ့မကြနိုင်ဘူး။အကျိတ်တွေပါလည်းရှိတယ်။ကြီးကြတယ်ပေါ့ဗျာ။တော်တော်များများကြီးလိုက်လို့ရှင်တော့သိတာပါသူက။ဒါအဖျားတော့ကလေးကကောင်းကောင်းမနေနိုင်ဘူး။မစားဘူးမတောက်ဘူးမိန်းနဲ့အန်နဲ့ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လို့ရှင်တော့နီးရဆရာဝန်ကိုပြဖို့လိုပါတယ်။နီးရဆရာဝန်ပေါ့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကလည်း ဒါဖြစ်သလားဆိုတာကိုစဉ်းစားလို့ရမယ်ဒါပေမဲ့ကလေးကိုဗစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ရာထုံကလည်းမေးလို့ရကြပါရမယ်နော်ဟိုဘာလို့ဆိုတော့တချို့လည်းမသိမသာဖြစ်သွားတာရှိတယ်တချို့လည်းလက္ခဏာမပြဘဲနဲ့ယောဂပုံဝင်သွားတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဟိုဆရာဝန်တွေနဲ့ဒီယောဂလို့တန်တရားဖြစ်တော့ကလေးမှာကိုဗစ်အန်တီဘော်ဒီရှိလားဆိုတာစစ်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုဗစ်ပိုးနဲ့ထိတွေ့ခဲ့တာဆိုစစ်ကြည့်ပါတယ်ဒါတော့ရှားရှားပါးပါးဖြစ်နိုင်တယ်ကလေးကိုဗစ်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲလက္ခဏာဖြစ်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဆရာကြီးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာကြီးနောက်ထပ်မိကုံကတော့ဆရာကြီးတို့ပေါ့နော်ဒီအခုဆရာကြီးဖြည့်ကြားတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဆရာကြီးတစ်ခုလောက်ထပ်ပြီးတော့မေးခွန်းပြပါခင်ဗျာကလေးတွေမှာပေါ့နော်ခုနပြောထားသလိုကိုဗစ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ရောဆရာကြီးပြန်ကောင်းသွားတဲ့ကလေးတွေမှာနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ဖို့ရောရှိပါသလားဆရာကြီးခင်ဗျာအော်အဲ့ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်နိုင်ပါလေကိုဗစ်ကလေအခုကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အရင် Delta မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့လူတွေကလည်း အဲအခု Omicron မှာပြန်ဖြစ်ကြတာများတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတော့ဖြစ်တဲ့ဘူးရဲ့ပုံမှာမူတည်တယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့ကြတော့တစ်ခါဖြစ်တာနဲ့နောက်တစ်ခါဖြစ်တာအကြားမှာဘယ်လောက်กว่าလဲပုံမှာလည်းမူတည်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကာဝယ်ဆေးရထားလားမရထားပေါ်လည်းမူတည်တယ်ဒေတာရဲ့တစ်ချက်ကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုဗစ်ကနောက်ပိုင်းကျလည်းပြန်ပြန်ပြီးတော့မျိုးကွဲတွေကပြန်ပြန်ဖြစ်နေမဲ့သဘောရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကာဝယ်ဆေးလွှမ်းခြုံမှုကောင်းလာတာနဲ့အမျှကာဝယ်ဆေးတွေနှစ်ကြိမ်ထိုးတယ်တချို့လည်း booster ထပ်ထိုးတယ် အဲ့လိုထိုးတာနဲ့အမျှဘာဖြစ်လာဆိုရင်ကိုဗစ်ကဖြစ်တာတော့မကာကွယ်နိုင်ဘူးပေါ့အခု Omicron ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကဒီ breakthrough infection လို့ခေါ်တာပေါ့တော့သုံးဖို့ reinfection လို့ပြောလို့ရပြန်ဝင်တာပေါ့ရင်ကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးပြန်ဖြစ်တာဘူးဖြစ်တာကိုမကာကွယ်နိုင်ဘူးဒါမဲ့ဒီကာကွယ်သေးတွေထိုးထားတာဘာကိုကာကွယ်နိုင်လဲဆိုရင်တော့ဆေးရုံတက်တာနဲ့ယောဂပြင်းထန်တာနဲ့သေဆုံးမှုတော့ကောင်းကောင်းကာကွယ်နိုင်တာတွေ့အဲ့တော့ကာဝယ်သေးထိုးတာတွေကတော့ကျွန်တော်ကအရင်အားပေးပါတယ်နော်ပြန်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာတော့ရှိဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဆရာကြီးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဆရာနောက်ထပ်မေးခွန်းတွေကတော့အဲကိုဗစ်ထက်ကိုပေါ့နော်တခြားသောအထွေထွေကလေးကျန်းမာရေးတွေနဲ့ပို့ပြီးတော့ဆက်ဆက်မှုရှိပါတယ်ဆရာကြီးခင်ဗျာဆိုတော့အရင်ဆုံးပေါ့နော်အကောင့်ပိုင်ရှင်ခိုင်စင်ဆိုတဲ့အကောင့်ကနေပြီးတော့မေးထားတာတွေပါဆရာကြီးသူကသူ့မှာသားလေးက9နှစ်သမီးလေးက3နှစ်ပေါ့ဆရာကြီးတလှည့်စီကိုပူလိုက်ချောင်းဆိုးလိုက်ပေါ့နော်ပျောက်လိုက်ပေါ့နော်ခဏခဏအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုခံအားများမကောင်းလို့များလားဆိုပြီးတော့ဗာစီးများတိုက်ဖို့လိုအပ်မလဲဆိုပြီးတော့မေးထားပါတယ်ဆရာကြီးခင်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းတွေးလိုက်တွေးလိုက်ပါเนาะ9နှစ်သမီး3နှစ်သမီးပေါ့ဒီဇင်ဘာလဇန်ကနေခုထိတလဲစီကိုပူချောင်းဆိုးလိုက်ပြောက်လိုက်ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျအဲဒါလည်းကျွန်တော်လည်းအမြဲတမ်းဖြေနေရတဲ့ပြဿနာပေါ့နော်အမြဲတမ်းတွေးဆိုင်တော်တော်များများဒီဒီဇင်ဘာ January February ပေါ့နော်ဆောင်းတွင်းကာလတွေမှာဆိုလို့ချင်း virus ပိုးတွေဖြစ်ပါတယ် covid ကြီးပဲမဟုတ်ဘူးเนาะဒီ respiratory syncytial virus လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ virus ပိုးရှိတယ် para influenza virus ဆိုတဲ့ဒီတုပ်ကွေးနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ဟာပေါ့နော်ပြီးတော့ adenovirus echo virus စသဖြင့်ဒီယောဂပေးနိုင်တဲ့ virus တွေတော်တော်များများကပြန့်နှံ့နေတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်တော်တော်များများနှာစီးချောင်းဆိုဖြစ်ပါတယ်ကလေးတယောက်အနေနဲ့ဒီကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့တို့ဘာလို့တွက်ထားတာအရဆိုတစ်နှစ်မှာနှာစီး virus infection ခေါ်တော့ပေါ့ viral ဒီသက်ရှူလမ်းကြောင်းပေါ်ပိုင်းပိုးဝင်တာ ဒီနေ့မှာ6ခါ7ခါဖြစ်နိုင်ပါအဲ6ခါ7ခါလည်းဒီတစ်နှစ်ပတ်လုံးပေါ့တစ်လခွဲတစ်ခါပုံမှန်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဟိုတစ်နှစ်ကအစိပ်ပိုင်းပေါ့သူစဉ်မိုးတွင်းဆောင်းတွင်းတွေမှာသွားစုတဲ့အခါကျတော့ခဏခဏကလေးကဖျားတာတိတ်ပြီးတော့အစမ်းကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်အထူးဖြင့်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ရှင်နီးစပ်မှုရှိလေအဲပေါင်းစပ်မှုရှိလေနီးထိတွေ့မှုများလေတွေဖြစ်လေပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့လဲဆိုကလေးတွေအောင်မှ6လလောက်ထိရတော့မိခင်ကြီးရရတဲ့ကိုယ်ကအားကြောင့်သူကဘာမှသိမဖြစ်ဘူး အဲ6လနောက်ပိုင်းမှာတော့သူများနေရာလာချီတယ်ဟိုလူကပွေလိုက်ဒီလူကချီလိုက်နမ်းလိုက်လုပ်လိုက်အဲ့ဒီကသူတို့ရဲ့ယောဂတွေကတော့အေးမိသားစီချောင်းဆိုးတွေဖြစ်လာအောင်အဲ့ဒီကမှနည်းနည်းပြန်သက်သာသွားပြီးတော့အဲ3နှစ်လောက်ကျတော့မူကြိုသွားထားပြန်အောင်အဲကြမူကြိုထားကကြသလဲကိုကကိုကလေးတယောက်ကနေမကောင်းဖြစ်လိုက်ကြတဲ့ကလေးတွေအကုန်ကူးလိုက်နေရကန္နာဖြားတာတော့ထုံးစံလိုပါပဲအဲ့ဒီမှာနည်းနည်းလေးယူသွားပြီးတဲ့ခါကျတော့ကြောင်းထားတဲ့ရွယ်ပေါ့နော်9နှစ်လောက်ကြာရင်လည်းတခါပြန်ပြီးတော့ အဲ့လိုပဲကျောင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျောင်းမှာတယောက်ကနာစီကျောင်းဆိုဖြစ်ရင်ခဏတယောက်တယောက်လည်းနှီးစပ်တော့ခဏခဏကူးသွားပါအဲ့တော့ခဏခဏဖျားတိုင်းတော့လည်းဒီကိုကံအားနည်းလို့ရလို့မဟုတ်ပါဘူးအဲကိုကံအားကောင်းမှုဗာစီတွေတက်ရမလဲအဲ့ဒါလည်းတော်တော်လေးခဲရင်နဲ့အဲဖြေရခဲ့တဲ့မိကုံးပေါ့နော်ကိုကံအားကောင်းမှုလုံနိုင်တာတေချာပေါက်လုံနိုင်တာတော့ဘာလို့ဆိုကာကွယ်သေးထိုးတာပဲနော်ကာကွယ်သေးထိုးတာတေချာပေါက်တေချာဆုံးကိုကံအားကောင်းအောင်လုံနိုင်တဲ့နည်းပါပဲ တော့ကာကွယ်ဆေးတွေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အစိုးရလည်းထိုးပေးနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဆိုကာကွယ်ဆေး73မျိုးအခမဲ့ထိုးပေးနေပါဒီကာကွယ်ဆေးတွေကိုအပြင်မှာထိုးလို့ရှိရင်9သိန်းလောက်ကြပါ9သိန်းရ9သိန်းဒီကုန်ကြသေးရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုခွင့်ရေးယူပြီးတော့ထိုးရပါမယ်အခုတော့ကိုဗစ်ကြောင့်မလို့နည်းနည်းအခက်အခဲတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အချိန်မီ မထိုးပြတာတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်မီမထိုးပြတော့မှမိသလောက်ရတဲ့အချိန်မှာလိုက်လိုက်ပြီးတော့ထိုးပေးပါဒီ ဝေးကာကရဲ့2လ3လ2လ4လ6လ9လတစ်နှစ်ခွဲပေါ့နော်အဲ9နှစ်ကနေ9နှစ်အထက်ကလေးတွေမှာတော့မျိုးသမီးကလေးမိန်းကလေးတွေမှာတိမ်ကောင်းကစကာဝယ်ဆေးပေါ့အဲ့လိုထိုးပေးနေတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ကာဝယ်ဆေးတွေနောက်တစ်ခုကတော့ဒီပြင်ပမှာရတဲ့ကာဝယ်ဆေးတွေပေါ့ဟိုမှာအစိုးရထဲမှာတော့မထည့်နိုင်သေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအခမဲ့မထိုးပေးနိုင်သေးတဲ့ဟာတွေရှိပါတယ်ဟိုမှာယာသီတုပ်ကွေးနှစ်တိုင်းထိုးတင်တဲ့ရေကြောက်အသေးရောက်အေး နော်အုံနောက်ကူးဆက်မြန်အုံနောက်မေးအောင်လို့နောက်ပြီးတော့ typhoid ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကတော့ပြင်ပပုဂ္ဂလိကဈေးကနေမှာမိမိကုန်ကြဈေးနဲ့ထိုးလို့ရအဲ့ဒါတွေလည်းအသုံးဝင်ပါတယ်တော့ကျန်တာအစားအသောက်နေနေဆိုရင်တော့ဒီအာဟာရမျှတအောင်ပေါ့နော်ဆိုလိုတာ balance တာရဲ့ခေါ်တော့ပေါ့ဒီအသားတက်လည်းပါတယ်နော်သီးရွက်သီးနှံတွေပါတယ်လည်းပါတယ်ထမင်းကြုံပြောင်းအဲ့ဒါလည်းပါတယ်ဆိုမျက်မျက်တာတာစားနေလို့ရှိရင်တော့လေဒီကိုယ်ကဟိုကောင်းစေတာပဲကောင်း အေးမီအနာယူမယ်နော်အဲရေမြင်မြတောက်မယ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မယ်ပေါ့ဒါမျိုးတွေဒီကိုကံအောင်ကောင်းစေတယ်ဆိုတော့လူတွေကတော့ပြောကြတာပေါ့နော်ဗီတာမင် C တောက်ရင်များကောင်းတယ်ဇင်းတောက်ရင်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဗီတာမင် C ချို့ရင်းချက်ချို့ချို့တဲ့မှုကမရှိသလောက်ပါပဲအဲဆိုကျွန်တော်တို့စားတောက်မှာဗီတာမင် C အများကြီးပါတယ်အဲတော့အများကြီးထပ်တောက်ဖို့လည်းမလိုပါဘူးတကယ်တော့ချို့တဲ့မှုတိုင်းမရှိပါဘူးဇင်းလည်းဒီလိုပါပဲအစားအသောက်တွေမှာပါပါတယ် ဒီဗီတာမင်နဲ့သတ္ထုဓာတ်ပါတဲ့အစားဟိုသူ့ပြင်တော့ဗီတာမင် A တို့ D တို့เนาะပြီးလို့ရှိရင် B complex အုပ်စုနောက်ပြီးတော့ဒီသတ္ထုဓာတ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဇင်းတို့တန်ဓာတ်တို့နောက်ပြီးတော့ကြာလို့ရှိရင်ဒီအဲအိုင်ယိုဒင်းပေါ့အိုင်ယိုဒင်းကတော့စားထဲမှာလည်းပါပါတယ်เนาะဇင်းတို့တန်ဓာတ်တို့ပါတဲ့ဟာတွေပုံမှန်စားတာပုံမှန်တောက်တာတော့ကျွန်တော်လည်းအားပေးပါတယ်ဒီ အာဟာရနဲ့ပဲမလုံလောက်လို့ရှိရင်သူတင်တန်တက်ကတော့မလုံလောက်ပါဘူးဖေးတောက်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုအားစေးတွေတောက်ပေးခြင်းတာလည်းကိုယ်ကအောင်အထောက်ကူပြုပါတယ်အထောက်ကူပြုတာပါပဲเนาะဟိုဒါနဲ့ဘယ်စေးတောက်လိုက်လို့ကိုယ်ကလုံးဝကောင်းသွားမယ်လို့တော့မရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဆရာကြီးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဆရာကြီးခုနကတော့ကာကွယ်ဆေးအကြောင်းပြောနေလို့လားမသိပါဘူး live မှာတခါတည်းတိုက်ရိုက်ကာကွယ်ဆေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးခွန်းလေးတစ်ခုမေးခွန်းပြုပါခင်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ပါကောက်နေကတော့မိုးကလေးယာဆိုပြီးတော့မိထားပါတယ်ဆရာသူ့သားလေးကဒါမဲ့3လပိုင်း3ရက်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်တစ်နှစ်ခွဲကာကွယ်ဆေးထိုးရမှာပါခင်ဗျအဲ့ဒါကိုသူက Omicron နဲ့ရောပြီးတော့ဖျားမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုးသင့်မထိုးသင့်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပတ်သက်ပြီးဆရာကြီးကြီးအကြံဉာဏ်လေးတောင်းထားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ Omicron ကတော့ခုတော့တော်တော်လေးပြန်နေတော့လေဟိုပါဝင်ညင်မှာလည်းရှိလာလို့ကျွန်တော်ကိုကလေးလည်းကူးပြီးတော့ Omicron ဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖြစ်လေခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပဲခဏပဲဖျားပြီးကောင်းသွားမှာပါ ဟိုကာဝယ်ဆေးထိုးလို့ရှင်တော့ဒီကာဝယ်ဆေးတွေကတကယ်တော့ဟိုပုံမလင်းပြောရရင်အကုန်လုံးကယောဂကိုပိုးကိုပျော့အောင်လုပ်ပြီးထိုးပေးတာဒီနေ့အပြင်ယောဂပိုးအပျော့ယောဂအပျော့စားလေးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖျားနိုင်တာပေါ့နော်သူဆိုရင်တစ်နှစ်ခွဲမှထိုးရဲကျွန်တော်တို့ဝက်သက်ပချက်ရောင်ကြိုက်သူပြီးတော့ကြတော့ဒီငါးမျိုးဆက်ပေါ့နော်စုံစိုးကြံကြမေးခိုင်းအဲအသေးရောက်ပြီပေါ့နော်အဲ HM ဒရန်ဈေးပါတယ်ကာဝယ်ဈေးပေါ့ဒါတွေအကုန်လုံးကဖျားတော့ဖျားနိုင်ပါတယ် အဲဒါပေမဲ့မထိုးသင့်ဘူးလားဆိုမဟုတ်ဘူးထိုးရမှာဒါလည်းအဖြစ်များတဲ့ယောဂါတွေကျွန်တော်တို့ကကာကွယ်ခြင်းနဲ့ကာကွယ်နိုင်တဲ့ယောဂါတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ Omicron ဖြစ်နေလဲကွာ Omicron လားကာကွယ်ခြင်းကြောင့်ဖျားတာလားဆိုတာတော့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖျားနေသလားပေါ့နော်ကိုယ်ရင်ကလူကြီးကဖျားနေတော့ကလေးလည်းမကြခင်ကူးတော့မယ်ဆိုကနဆောက်ရင်ဆောက်ပေါ့နော်ဘုံမို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနှစ်ခုရောသွားနိုင်တယ်ပေါ့လေအဲ့တော့အဲဘုံမို့ဒါလည်းမဖြစ်ရင်တော့လဲထိုးတာထိုးပါအဲ Omicron ကြောင့်ဖျားလဲသိပ်ပြင်းထန်မှာမဟုတ်ဘူး ကာကွယ်သေးတော့ဖြာလဲသိဖြစ်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဟိုဒါမဲ့ကာကွယ်သေးတို့ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီရက်ကြမှာတိကျထိုးရမယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကအချိန်ရွှေ့ဆိုင်လို့ရပါတယ်เนาะအရင်ဒီချိန်မှာမထိုးပြလဲနောက်လာထိုးလို့ရပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဆရာကြီးအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူမေးတယ်လို့လည်းတေချာ တိတိကျကျသိသွားလိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ဆရာကြီးဖြေချပေးတဲ့ဆရာကြီးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဆရာကြီးနောက်တစ်ခုကတော့ဆရာကြီးဖျားပြီးတက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးတာလေးတွေများလို့ပါဆရာကြီးအဲ့တော့အကောင့်ပိုင်ရှင်မေနန်းနဲ့ဒေါ်သိန်ကြီးတို့ကနေပြီးတော့မေးထားပါတယ်ဆရာကြီးရင်တော့ကသူတို့မြေရောက်ရဲ့ကလေးတွေရာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအသက်ကလည်း3နှစ်နဲ့9လရဲ့4နှစ်ရဲ့ဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့မကွာပါဘူးဆရာကြီးပေါင်းပြီးတော့မေးလိုက်ပါမယ်ဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့နည်းနည်းလေးဖျားတာနဲ့ တက်တက်ရတက်ပါတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကနောက်တစ်ယောက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖျားလို့ရှိရင်ခဏခဏတက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆေးရုံအောင်တိုက်နေရပါတယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အရန်ဖျားတယ်ဖျားပြီးတော့ခဏခဏတက်တက်တဲ့ကလေးတွေမှာဆရာကြီးဘာကြောင့်များလဲအဲသူကတချို့ကလည်းဟိုမျိုးရိုးမျိုးရိုးကြောင့်လားပေါ့နော်ကြီးတဲ့ထီများပါသွားနိုင်လားဆိုပြီးတော့လည်းဆရာကြီးမေးထားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ဟိုကလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ကအဖြစ်များတဲ့ယောဂတစ်ခုပါပဲအပူချိန်ကြီးခြင်းတော့တက်ခြင်းပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ဆေးပညာခေါ်လဲဆိုတော့ febrile conversion လို့ခေါ်ပါတယ် ဒါကဒီ6လက6နှစ်ကလေးတွေပေါ့နော်6လကနေ6နှစ်အရွယ်ကလေးတွေတမှာဒါဖြစ်တတ်ပါတယ်တချို့ကလေးတွေဆိုနည်းနည်းစဖျားပြီးဆိုရင်တက်တော်တာပဲနော်ဒါတော့ဖြင့်ဖျားရုပ်တရက်တက်တဲ့ကလေးတွေမှာအဲ့ဒါပူချိန်ရုပ်တရက်တက်လာလေးလေးပို့ပြီးတော့တက်နိုင်လေးပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ6လ6နှစ်အတွင်းမှာတောင်မှသူကတနစ်ခွဲနဲ့နှစ်နှစ်ကြာကလေးတွေပို့တက်ပါတော့ဘာဖြစ်လို့ကလေးကဖျားတယ်ပြီးတော့ကြာတော့ခါဇန်းကင်ဇန်းကင်နဲ့တက်ကောပြီးရင်ပါးစပ်မှာလည်းမြုပ်တွေထွက် နော်ဝင်းနေစီးတယ်တခါလေးသွားနော်နှုတ်ခမ်းနေရှာနေပြသွားဆိုတော့မိဘအနေနဲ့တော့တကယ်ကိုအကြီးအကျယ်စိတ်ပူတာပါပဲကျွန်တော်လည်းဒါကိုရင်းစားပါတယ်သူတို့လည်းချိန်မီကင်ပြီးလက်လက်မကင်ပြီးဖြစ်တယ်သူတို့လည်းငိုကြီးချက်မှဖြစ်ကုန်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီယောဂါကကလေးတရာမှာ၃ရောက်လောက်မှာဒါရှိပါတယ်အပူချိန်ကြီးလို့တက်တက်ပါတယ်အပူချိန်ကြီးတာနဲ့တက်စများသောဖြင့်စဖျားကတာမှာတက်တာများပါတယ်ဒီချိန်ပဲပူတက်ပါတယ်အချိန်ချင်းထက်တက်ခဲပါတယ် ဒါကလေးနှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်တက်တာတွေလည်းရှိတော့ရှိနိုင်ပါတယ်ဟိုဖျားကသားမှာတက်တဲ့တစ်ချိန်ပဲတက်တာတော့များပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့အားလုံးအတွက်ကိုစိုးရင်ကြောက်ကြစရာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုကြီးတဲ့အထိလည်းမပါသွားပါဘူးရေရှည်ပါလည်းနောက်ဆက်တွဲဆိုကြသိမရှိပါဘူးကျွန်တော်ကတက်ရင်ဘာလုပ်ပေးရလဲဆိုလို့ရှိရင်တက်တက်တဲ့ကလေးဆိုတော့အစတည်းကဖျားတာနဲ့အင်ဂျင်နှွေးတဲ့တွေချွတ်ထားပါတော့ပေါ်ပေါ်ပါပါတော့ဝတ်ထားအရာအေးဆက်နေအောင်ထားမှာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะပြီးလို့ရှိရင်တက်တယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီပြင်းကြီးပေါ့เนาะ အင်ကြီးခေါင်းတွေပိုင်းမခံနဲ့အဲ့ဒီပေါ်မှာတစောင်းမောက်လေးထားပြရတယ်အင်ကြီးတွေပိုင်းအကုန်လုံးချုပ်လိုက်နော်ဘေးနားရေပါလေးတင်ကြရှင်တင်လိုက်ပြီးတော့ဒီမြန်နိုင်ငံတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကစိုးရဲကိုထည့်တဲ့ dialysis ပဲပေါ့နော်ပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီဆေး ready မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကထိုးဆေးကိုအဲဒီထည့်ပေးထည့်လို့ရအောင်ပေါ့နော်ဟိုဟို butterfly လို့ခေါ်တဲ့ဒီကလေးဆေးတို့ပိုက်ကလေးကိုဖြတ်ထားတဲ့ပိုက်ကလေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့ထိုးပုံထိုးနေတင်ပေးထားပါအဲ့လိုလုပ်ပြရတယ် အဲ့လိုလိုဒီကလေးတက်တဲ့ခါကျတော့ဒီပထမဆုံးချိန်တက်တာဆိုတော့ဆေးရုံလည်းတင်းဖို့ကောင်းတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီပြင်ယောဂတွေကြောင့်တက်တာနဲ့လည်းမှားနိုင်တော့ပေါ့နော်အဲ့လိုတော့မိဘလည်းဟိုစိတ်ချမ်းသာတာပေါ့နော်ဆရာသူ့ကိုယ်သူလည်းစိတ်ချမ်းသာတော့တင်ပေးထားလေးရှိပါခါလေးကြနောက်ချိန်တွေတက်တာဆိုလို့ရှင်တော့ကိုယ့်အိမ်မှာကိုပြုစုတာတော့လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါကဒီဖြားပြီးတော့ပဲတက်တာဒီလိုခဏခဏလည်းမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဒါအတက်ယောဂမဟုတ်ပါဘူးရေရှည်အသက်ကြီးတဲ့အထိလည်းမပါပါဘူးဒါက ကလေးတရားမှာဆိုလို့ရှိရင်3ယောက်လောက်ကဖြစ်နိုင်ပါတယ်။များသောအားဖြင့်6နှစ်အထက်မှာဆိုတော့ဖြားတိုင်းလည်းမတက်တော့ပါဘူးအဲလိုမျိုးဖြစ်ပါနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဆရာကြီးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာကြီးနောက်ထပ်မိကွန်းလေးတွေတော်တော်များများကတော့ဆရာကြီးသူတို့ပေါ့နော်ကလေးလေးတွေမှာချောင်းဆိုးကြတယ်အဲချောင်းဆိုးတာဆိုလို့ရှိရင်လည်းရက်တွေကြာနေတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကချွဲတွေကြက်တယ်ခဏခဏပေါ့နော်ချောင်းဆိုးလိုက်ချွဲကြက်လိုက် ပေါ့နော်တော်တော်နဲ့လည်းမပြောင်းနိုင်တာမျိုးတွေလည်းဆရာကြီးကြုံနေရပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့အဲဒီချောင်းဆိုးချွဲကျက်တာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဆရာကြီးဖြေကြားပေးပါအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါလည်းအဖြစ်များတဲ့ပြဿနာပါပဲနော်ကလေးတော်တော်များများကဒီယောဂဖြစ်ရင်ဒီအဲ ARN လို့ခေါ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပုံဝင်နေဒါ virus ပိုးကြောင့်တော်တော်များများဖြစ်တာများတယ်အဲကြလို့ရှင်တော့ဒီနာစီးလာတယ်ပြီးရင်တချို့ရင်အောက်ဘက်ကိုဆင်းသွားလို့ရှင်အနာရည်ကနေအောက်ကိုပြန်ကူးပါရင်တော့ အဆုပ်ရောင်နဲ့လေပြွန်ရောင်နဲ့ဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာအဲကြတော့ချောင်းဆိုတာပိုကြာလာတယ်ဟောဒီလိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကလည်းဟိုခဏခဏဖြစ်တယ်ဆိုတာတစ်ခါကြတော့ဗာလဲဆိုပြန်ပြန်ဖြစ်နေပေါ့ဟုတ်လားကျွန်တော်ပြောသလိုမတူတဲ့ virus တွေနဲ့ပြန်ပြန်ဖြစ်နေရင်ဟိုတစ်ဆက်တည်းဖြစ်တယ်လို့ယူဆသွားတော့ပေါ့တကယ်တော့တစ်ဆက်တည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးခဏခဏပြန်ပြန်ဖြစ်နေတာပေါ့တစ်မျိုးတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးပြန်ပြန်အဲ့လိုဖြစ်ပါတယ်တချို့မှလည်းဗာဖြစ်လာလို့ဆိုချင်တော့တစ်ဆက်တည်းဖြစ်သွားတာလည်းရှိတယ်ပေါ့ဒီမှာ virus ပြီးရင် bacteria ပိုးဝင်လာတော့ဖျားတွေလည်းကြီးလာတယ် အဆုတ်ထဲမှာရောင်တယ်ခဲတယ်ဘာညာဒီလိုဖြစ်ရင်တော့လေကျွန်တော်ကဘုဒ္ဓဆေးတွေပါလဲပေးရပါတယ်တော်တော်ထိရောက်ကူပါတချို့ကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီငကိုတွေကသူက allergic ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် allergic ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကကိုတုံ့ပြန်မှုလွန်ခဲတယ်အဲပန်းနိုင်ကြလို့ဟာမျိုး tendency ရှိနေပေါ့နော်မိဘမှာလည်းဒီပန်းနိုင်ကြခံရှိတယ်ရိုးရိုးလည်းရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကရင်ကြခံရှိတယ်ပေါ့အဲကြသူများတွေကနှာစီးပြီးပြောက်သွားရင်သူကနှာစီးပြုတ်လည်းမပြောက်တော့ဘူး ဒါစီးပြင်ချောင်းဆိုးကတော်တော်နဲ့မပြောက်တော့တချို့ဆိုရွှေရွှေနဲ့မြည်ပြီးတော့ရင်ကျက်လာတယ်နော်ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီပန်းနိုင်ကြအခန်းရှိသလားဒါစဉ်းစားရပါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တပြင်းယောဂတွေလည်းစဉ်းစားရတာပေါ့နော်ဆိုလိုတာမှမွေးရပါနှလုံးယောဂရှိရင်လည်းသူကအမြဲတမ်းနှလုံးကြောင့်မလို့ဒီအဆုတ်ထဲမှာချွဲနေပါရှိနေတော့ရေရှိနေတော့ခဏခဏကျင်ကြချောင်းဆိုးဖြစ်တယ်။တော့ကိုယ်ကရှာနေတဲ့ယောဂပေါ့နော်ဒါကတော့လေ ရှားတော့ရှားပါတယ်ငွေကိုကယောဂဟို HIV လို့ဟာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ကလေးမှာအဲ့ဒါလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါတော့သိမရှားလောက်ဟောဒီမွေးရပါကိုကကချွတ်တဲ့ယောဂတွေရှားတယ်တော့တချို့ကလေးတွေကတော့အမြဲတမ်းအန်အန်နေတယ်တော့အန်တဲ့ခါကျအန်နာကိုမျိုးချလိုက်ပြီးအန်နာတော့တီးသွားတော့ပေါ့နော်ဆိုတဲ့ gastroesophageal reflux လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကခဏခဏအန်လို့ဒီအဆုတ်ခဏခဏရောင်တယ်ပေါ့ဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်အဲ့လိုအချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကမူတည်ပြီးတော့စဉ်းစားရပါတယ်အဲ့တော့ တော့ TB ဖြစ်သလားပေါ့နော်ကလေး TB ည TB ဖြစ်တဲ့လူနဲ့နှီးဆိုင်လဲဒါဖျားတဲ့ချောင်းဆိုတာတော့အကြာကြီးဖြစ်နေတတ်တယ်ပေါ့ဟိုဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားရပါတယ်အများဆုံးတွေ့တာတော့ခုနလိုပဲ virus ပိုးတွေပဲအဲတပိုးတစ်မျိုးဝင်လိုက်ခဏသက်သာသွားလိုက်နောက်တစ်မျိုးဝင်လိုက်ပြန်ဖြစ်လိုက်အဲ့လိုဖြစ်တာပုံများပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဆရာကြီးကခုနကတော့ကာကွယ်ဆေးဆိုတော့ အဲအကြောင်းလေးတွေပြောလိုက်တော့လေတော်တော်များများတော့ပေါ့နော် live မှာလဲဆရာကြီးကာကွယ်ဆေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲဟိုဟာမေးခွန်းလေးတွေဆရာကြီးတချို့တက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မေးခွန်းပြုပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအဓိကဆရာကြီး तू ကဒီဇင်ဘာစုဆိုတဲ့အကောင့်ကမေးထားတာဆရာကြီးသူကလေးကတစ်နှစ်နဲ့နှစ်လရှိပါပြီတဲ့ဂျပန်အုံနောက်ရောင်ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ကအဲ့ချိန်တုန်းကဆေးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မထိုးလိုက်ရပါဘူးတဲ့ဆရာကြီးဘယ်ရွယ်ထိများထိုးလို့ရပါသေးလဲလောလောဆယ်လဲ Omicron တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ထိုးသင့်မထိုးသင့် ဝေခွဲမရဘူးဖြစ်နေပါတယ်တဲ့ဆရာကြီးဆရာကြီးတလက်စားတယ်ပေါ့နော်ကာကွယ်ဆေးမိကွန်းလေးတွေဆရာကြီးပေါင်းပြီးတော့မိကွန်းပြပါခင်ဗျနောက်တစ်ယောက်ကတော့ဆရာကြီးသူကဖြားပြီးတော့ကလေးကပျောက်တာမကြသေးပါဘူးတဲ့အဲ့တော့သူက6မျိုးဆက်ထိုးရမယ့်ရက်ကလည်းရောက်နေတော့ဟောသူခုမှပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်တက်တာသွားတဲ့ကလေးကိုထိုးလို့အဆင်ပြေပါမလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်လည်းဒါတွေကိုသိဖြေခြင်းပါတယ်ဒီဂျပန်ဥရောပကာကွယ်ဈေးကတော့ဒီဗမာပြည်ကဒီ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနေနဲ့ပေါ့နော်ဂျပန်အုံနောက်ရောင် bell လို့ခေါ်တော့ပေါ့ဒီ south ဒီအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေဟိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပါဝင်ဒီအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာနဲ့နော်ကတ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေကဂျပန်အုံနောက်ရောင်ဖြစ်တာရှိပါတယ်ဟိုဂျပန်အုံနောက်ရောင်လို့နာမည်ပေးပေမဲ့တကယ်တော့ဂျပန်မှာတော့မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဂျပန်မှာအစဖြစ်အစဉ်တော့အစဖြစ်တယ်ဒီ Qless ရှင်ပေါ့ရှင်ကိုက်လို့ဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီလယ်မြေတွေရှိတဲ့နေရာတွေ ရေရိုင်းရေပွက်တွေရှိတဲ့နေရာမှာခြင်ပေါက်ဝင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါတရိษံမွေးတာလည်းဆိုင်တယ်ပေါ့မဝက်မွေးမြူရေးတွေပါရှိလို့ရှင်လည်းဒီပိုးကပိုပြီးတော့ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ဂျပန်ဦးနောက်ရောင်ကဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းဟိုဖြစ်တာတော့ဒီလောက်အများကြီးမဟုတ်ဘူးသို့တော့ဦးနောက်ရောင်ဖြစ်ရင်တော်တော်ကူရခက်ပါတယ်တဝက်လောက်ကတက်ဆုံးချုံးတယ်ကျန်တဲ့တဝက်လောက်ရှင်အောင်မှဒီရေရှည်မှာထိခိုက်မှုတွေရှိသွားတယ်ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဂျပန်ဦးနောက်ရောင်ကို အဲမျိုးသားကာကွယ်စီတို့စီမံချက်မှာကျွန်တော်တို့ပအောင်ထပ်ထွန်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုးရမှာတော့6လမှာထိုးမှာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော့6လတဲ့နောက်ကျပြီးတော့ထိုးလို့ရပါတယ်။ဘယ်လောက်ထိထိုးလဲဆိုတော့မှအသက်ကြီးတဲ့အထိလည်းထိုးလို့ရတာနော်။အဲတော့ဒါပေမဲ့ဟိုစောစောထိုးလိုက်လို့ရှင်တော့စောစောကာကွယ်မှုရသွားပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အခုတစ်နှစ်နှစ်လဆိုလည်းမှီတဲ့အစာပိုင်းမှာဆေးပြတ်နေလို့ဖြစ်စေကိုဗစ်ကြောင့်အဲဆေးရုံဆေးကနေပိတ်ထားလို့ဖြစ်စေမထိုးပြရင်မိတဲ့အချိန်မှာ ရတဲ့အချိန်မှာထိုးပါ။ နော်ဒါဒီအကျိုးရှိတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ထိုးဖို့တိုက်တွန်းပါနော်အဲနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်မှအခုနေမကောင်းဖြစ်ထားတယ်ပြန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါကလေးကဟိုမှာနောက်ဆက်တွဲယောဂလို့ပေါ့ဟိုမှာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့်ဖြစ်ပြီးလဲအဖျားကောင်းကောင်းမကြက်မပြောက်သေးဘူးလားပေါ့နော်နှုံးခွေနေသလားဒါလေးတွေကြည့်လိုက်ကောင်းကောင်းမနေကောင်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိုးပါကာဝယ်သေးကျွန်တော်တို့ကာဝယ်သေးမထိုးရမှာက ဥပမာဖျားတရားလောက်ရှိတယ်နှာစီးတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ထိုးလို့ရပါတယ်တကယ်တော့အဲ့တော့ဒါလည်းဟိုစပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒါပြောဘယ်လိုပြောဘာကြောင့်ပြောထားလဲဆိုတချို့နေရာတွေကဟိုနယ်တွေပေါ့နယ်တွေဆိုရင်သူနာမှုဆရာမလှည့်ထိုးပေးရတယ်တာဝါဆရာမဒီရွာကိုနောက်တစ်ခေါက်ရောက်ဖို့ကနောက်6လနေမှရောက်ရောက်3လနေမှရောက်ရောက်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ကဒေါင်တာနဲ့ပါပြန်ထိုးတာလို့ပြောပါဥပမာမြို့မှာနေတဲ့လူပေါ့ဒီဒေသနာကျမ်းမာရေးကိုအပတ်တိုင်းသွားလို့ရတယ် ဒါပါတော့နော်တိတ်သွားတာအခက်အခဲမရှိဘူးဆိုလည်းဒါအချိန်ကိုရွှေ့ပြီးထိုးလို့ရပါတယ်ခုနမေးတဲ့မေးခွန်းပေါ့နော်ဆိုတော့နေမကောင်းတာမကြသေးဘူးအဲထိုးလို့ရသလားဆိုနေကောင်းနေပြီဆိုထိုးလို့ရပါနည်းနည်းတော့ပြန်ဖြားမှာပေါ့နော်6မျိုးဆက်ထိုးလို့ရှိရင်ဒီ9မျိုးဆက်6မျိုးဆက်ထိုးရင်တော့ပြန်ဖြားတာရှိပါတယ်သို့တော့ဟိုတိတ်ရန်ကြီးပူမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကုလို့လည်းရပါတယ်နော်ခုနလိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ကထိုးရတာအဆင်ပြေလဲရွှေဆိုင်လည်းရတယ်တိတ်အများကြီးဟိုစားပေါ့ ဟိုဒီနေ့ဆိုဒီနေ့မှထိုးရမယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးเนาะဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးခင်ဗျာဆိုတော့နောက်ထပ်မိကုန်းကတော့ဆရာကြီးရယ်ဟိုထမင်းတိတ်မစားတာနဲ့ထမင်းစားရင်းနဲ့ဝိတ်မတက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိထားတဲ့မိကုန်းလေးတွေပါဆရာကြီးအဲ့တော့ तू က collect ဆိုတဲ့အကောင့်ကမေးထားတာတော့ဆရာကြီးသူ့သားလေးက3နှစ်ထမင်းတိတ်မစားလို့ဗာဆေးများတိုက်ရမလဲပေါ့ဆရာကြီးနောက်တစ်ခုက bob bob ဆိုတဲ့အကောင့်ကမေးထားတာတော့သူ့ကလေးကတော့တစ်နှစ်ခွဲပါဆရာကြီးပုံမှန်စားပါတယ် အဲသမင်းလဲ၃ချိန်စားတယ်တနေ့ကို၂ချိန်လဲအိတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစားလဲမှန်ရတာနဲ့သူက weight တက်တာနှေးပြီးတော့ကလေးကသေးနေပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြုစုနည်းများမမှန်လို့လားဆိုပြီးဆရာကြီးအာဂိုတကြီးနဲ့မေးထားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလဲကျွန်တော်တို့နေတိုင်းရှင်းရတဲ့ပြဿနာပေါ့နော်အစားသိမစားဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့တဘာဝပြင်သိဖို့ကပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်အစားစားရတဲ့ပမာဏတို့ဘာတို့ကတယောက်တယောက်တော်တော်ကွာပါတယ် တချို့ကလည်းဘယ်လိုလဲဆိုဟိုသူများကလေးကတော့တအားစားတယ်ကျမကလေးကမစားဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အားမျိုးလေးဖြစ်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဟောချားချက်ရှိပါအဲတော့ကျွန်တော်လည်းတခါလေးကြတော့ဟာသလို့တော့ပြောတော့ပေါ့ဟာသဆိုမှတကယ်အတီးပြောတာပါအဲပထမကျွန်တော်ဆရာဝန်ကြီးပဲအာကုလို့မရဘူးကိုကိုကိုလည်းအာကုပေါ့နော်ဟင်းကောင်းကောင်းနဲ့မြင်များချက်ပေါ့နော်ကလေးကြိုက်တဲ့ဟာလည်းကျွေးဖို့လိုတာပေါ့နော်ဆိုလိုတာအဲ့တော့ရတာရှိဖို့လည်းလိုပါတယ် နောက်တစ်ခါဘာဆိုလို့ကလေးတယောက်တယောက်မတူဘူးပေါ့နော်တချို့ကသမင်းမကြိုက်ဘူးပြီးတော့ပေါင်းမုံကြိုက်တယ်ခောက်ဆွဲကြိုက်တယ်ကျွေးလို့ရပါနော်မသမင်းကျွေးမှမဟုတ်သမင်းနဲ့အဲ့ဒီအုပ်စုမှာပါတာသမင်းပေါ့နော်စံကြုံသမင်းနဲ့သမင်းပေါ့ပြီးလို့ချင်းစံပြုတ်ပေါ့ပြီးရင်ဂျုံကဆိုကြတော့ခောက်ဆွဲပေါ့နော်ကြာစံပေါ့နောက်တစ်ခါဘာဆိုပေါင်းမုံပေါ့နော်အဲ့လိုဟိုသူကြိုက်တဲ့ဟာကိုဒီအုပ်စုကပါမှာပေါ့နောက်အုပ်စုကတော့မှ ဟိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွားစေတဲ့အုပ်စုလို့ခေါ်တဲ့ protein ဓာတ်ပေါ့မအသားငါဥနို့ပေါ့အဲအဲ့ဒီအုပ်စုကပါမယ်ပြီးနောက်တစ်အုပ်စုကယောဂကဝယ်တဲ့အုပ်စုပေါ့နော်အသင်းဟင်းသီးရွယ်အသီးနှံပေါ့အဲအသင်းသီးရွယ်နောက်အသီးနှံပေါ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ तू ဘာကြိုက်တယ်လဲပေါ့အဲ့ဒါကြိုက်တာလေးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့သုံးမျိုးသလုံးကပါအောင်ကျွေးဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကအရသာရှိအောင်လည်းလုပ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်ဆိုလိုတာကျွန်တော်တို့ကတစ်နှစ်ဆိုရင်လူကြီးစားသလိုစားလို့ရပြီ ဒီနေ့ဆိုရင်လူကြီးစားသလိုစားလို့ရပါပြီလူကြီးရဲ့ထမင်းဝိုင်းမှာစားလို့ရတယ်နော်6လစပြီးတော့ဖြည့်ဆွဲစာတွေကျွေးလို့ရပြီကျွေးတဲ့အခါကျလည်းအဲ့လိုပေါ့စံပြုတ်ကလေးကစားမယ်ဘဲဟင်းကြိုငပြောသည်တင်မောသည်နော်ကြဲဥပြုတ်စသဖြင့်တဖြည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့အစားအသောက်ကိုစုံလင်အောင်ပေါ့နော်အရသာလည်းရှိအောင်လုပ်ပြီးတော့အဲတဖြည်းဖြည်းတိုးတိုးကျွေးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုရင်ကလေးလည်းစားမယ်ပေါ့နော်တနေ့လာလည်းဒါတနေ့လာလည်းလာရေလုံးပြုတ်ပဲဆိုတော့လည်းစားမှာမဟုတ် စီရသုံးလို့ရပါတယ်စားအနေနဲ့တော့လည်းစားပေါ့ပေါ့တော့ထည့်လို့ရတယ်နော်တချို့နိုင်ငံတွေမှာတော့သူကစားလုံးဝမထည့်ခိုင်းဘူးတနည်းအောင်ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြင်တော့ဒီကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့တို့ UNICEF တို့ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ guideline ထဲမှာတော့မပါပါဘူးစားလုံးဝမထည့်ရဘူးလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကဒီ locally ရတဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုမှမှာဆံပြုတ်တို့ဘဲဟင်းတို့ဘာလို့လုပ်တယ်ဆိုတာပေါ့ပေါ့ထည့်လို့ရဥပမာနိုင်ငံသားမှာတော့နောက်နိုင်ငံတွေမှာစားမထည့်နဲ့ဆိုတာဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့က ဒီဖြည့်ဆွဲစာတွေအကုန်လုံးကဟိုဖြည့်ဆွဲစာတွေအများဆုံး ready rate တွေကြွေးတာများတယ်အဲ့ဒီမှာငကိုတွေက sodium content ကများနေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ diet ကလည်းမှန်ပါတယ်ပမာတွေကစားအငန်တွေစားတာများရင်ငငယ်တော့သိအငန်စားရင်ကြီးရင်တွေးလို့ဖြစ်နိုင်တယ်ဟောဒါအောင်ကျွန်တော်အငန်တော့ short တင်တယ်ဟောဒါလည်းသို့တော်လည်းလုံးဝမပါဘူးဆိုတာလည်းကျွန်တော်မြင်တော့ကျွန်တော်တော့နည်းနည်းတော့ထည့်ခိုင်းပါတယ်ထည့်ခွင့်ပေးပါအဲဆို UNICEF တို့ WHO ရဲ့ဒီဖြည့်ဆွဲစာ အဲမှာစားမရဘူးလို့ရေးမထားပါဘူးအနောက်နိုင်ငံတွေမှန်တယ်အနောက်နိုင်ငံ western countries တွေရဲ့ guideline တွေမှာတော့တစ်နှစ်အောင်ဆိုလုံးဝစားမထည့်အောင်လို့ရေးထားတာရှိပါတယ်เนาะထည့်လည်းနည်းနည်းပဲဟိုကြီးလာလည်းနည်းနည်းပဲထည့်ရမယ်လို့ရေးထားပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ပြောတာရတာရှိဖို့လိုတယ်ပြေးဝဆုံးတယ်စုံလင်ပြေးဝတဲ့ဟာရကလေးတယောက်ကတခုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ရှင်နောက်ခုကြိုက်တာရှိတယ်မထမင်းမကြိုက်ဘူးခောက်ဆဲကြိုက်ရင်ကြိုက်သူကြိုက်တာကိုကြွေးခုနပြောသလိုတအုပ်စုတွေကပါပြီးရော ဟိုဆေးအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်အမြင်ကျွန်တော်တော့ဘာမှသိအားမပေးပါနော်အစာစားရတယ်ဆိုတဲ့ဆေးဆိုတဲ့ဥမာ cyproheptadine ဆိုတဲ့ဆေးတွေရှိပါတယ် cyproheptadine ဆိုရင်အစာစားတဲ့အိတ်တွေပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဆေးကတကယ်စတာပေါ်ပေါ်ပေါက်တော့မှဆိုရင်ဘာနဲ့နဲ့ပေါ်တာလဲဆိုတော့သူက antihistamine လို့ခေါ်တဲ့နှာစီးချောင်းဆုပ်တဲ့ပေါ်တာပါနှာစီးတာတော့ allergic ဖြစ်တာအတွက်သုံးတာသုံးရင်းနဲ့အစာပိုစားတယ်ဆိုတာတွေ့လာပြီးတော့အစာစားအောင်ပေးတဲ့ဆေးဆိုပြီးတော့အဲသုံးလာကြတာဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်အနေနဲ့တခါလေသိစားတော့မစားတဲ့ကလေးတွေမှလို့သုံးပါတယ်သို့တော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းလားနဲ့ချီပြီးတော့မတိုက်ခိုင်းပါဘူးအများဆုံးတိုက်ခိုင်းရင်တိတ်တပလင်းပဲပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒါတွေကအမြဲတမ်းပုံမှန်တိုက်ရမယ်ဗီတာမင်နဲ့သတ္ထုဓာတ်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ခုနမိကိုပြန်ဖြေရရင်ဘာအားသေးတက်ရမလဲပေါ့နော်ဟိုဘာသမင်းမစားလို့ဘာဆေးတက်ရမလဲဆိုတော့ဘာဆေးမှတော့မရှိပါဘူးခုနကျွန်တော်ပြောသလိုအရသာရှိအောင်ကလေးပါကြိုက်တတ်တယ် ကြိုက်တာလေးတွေကိုတွဲတွဲပေးပါနော်ဗီတာမင်နဲ့သတ္တုဓာတ်တွေပါတယ်ဆေးတွေတော့တိုက်တင်ပါတယ်အဲတချို့ကလည်းလိုင်စင်ရအစားအစားတွေပေါ့နော်တကယ်တော့အရန်ခိုင်မာတဲ့တိကျတဲ့သူတေသနာမရှိပါဘူးနော်အဲဒါအဲနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အိမ်စားမှန်ရတဲ့နဲ့ကလေးကဝိတ်တက်တာနေတယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ကသတိထားဖို့ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲဝိတ်တက်တာမြန်တဲ့ကာလကတစ်နှစ်ပထမတစ်နှစ်တုန်းပေါ့နော်ပထမတစ်နှစ်ဆိုရင်ကလေးကမွေးကတာမှာ 9ပေါင်ရှိရင်9လဆို14ပေါင်ဖြစ်တယ်တစ်နှစ်ဆို22ပေါင်ဖြစ်တယ်เนาะ9လမွေးကစား6လ9လမှာ14ပေါင်ဖြစ်လို့တစ်နှစ်ကြာ28ပေါင်ဖြစ်ရမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะတက်တဲ့နှုန်းကတစ်ပြေးနေသွားတယ်အဲ့လိုပဲနှစ်နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥမာတစ်နှစ်မှာ22ပေါင်ဆိုနှစ်နှစ်28ပေါင်3နှစ်35ပေါင်အဲ့လိုဟိုဖြစ်ပါတယ်နောက်နောက်ပိုင်းကျတော့နည်းနည်းလေးကျသွားတယ်တက်တယ်လို့နောက်တစ်ချိန်ကလေးတက်တဲ့နှုန်းဘယ်တော့ပြန်မြန်မလဲဆိုလို့ရှိရင်သူက အဲဒီလူပြိုပေါ်ပြိုပေါ်ဝင်တဲ့အချိန်ကြလဲကလေးတွေကတော်တော်များများထိုးတက်သွားတယ်ဟော်မုန်းတက်ပြောင်းလဲမှုကြောင့်ပါအဲ့တော့ဒီဟိုစားလေးကိုလည်းဒီတဘာဝလေးသိထားဖို့လိုတော့ပေါ့နော်ငငယ်တော့လည်းအများကြီးတက်မှာအမြန်တက်မှာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကလေးကဆော့လားမဆော့လားလို့ပုံတယ်ကျုပ်ကလေးကအမြဲတမ်းဆော့နေတောက်လျှောက်ဆော့နေတဲ့အခါကျတော့ဟိုမှာအမြဲတမ်းခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အင်အားကိုသုံးနေတယ်ပေါ့နော် အဲကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်မလားပြတာဝေးပြေးသမားတွေဆိုဘယ်သူဝါတာရှိမလဲအကုန်လုံးအပိန်ကတ်နေပေါ့နော်အဲဆိုဒီနေ့လုံးပြေးလွှားနေရတာဟိုလေးကျင်နေမိုင်ပေါင်းများစွာအဲကလေးတယောက်ကလည်းကြည့်လိုက်လို့ရှင်သူကလှုပ်ရှားနေတာကများလို့လေသူကပိန်တက်ပါတယ်အဲအဲ့တော့အမြဲတမ်းတော့လည်းယောဂမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီချက်လက်တွေကိုအဲထက်သွင်းစဉ်းစားပြီးတော့ဒီကလေးကယောဂကြောင့်ပိန်သွားသလားပေါ့နော်ဒါလည်းကျွန်တော်အမြဲစဉ်းစားအောင်ဥမာနှလုံးယောဂမွေးရပါနှလုံးယောဂရှိတယ်ပန်းနိုင်ချက်ရှိတယ် ခဏခဏဝင်းပြက်ဝင်းချောရှိတယ် TB ရှိတယ်အဲ HIV ပေါ့နော်ဒါကတော့ဟိုရှားဟိုရင်ပေါ့မိဘစီရရအခုတော့တော်တော်ရှားပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုကိုဝင်တွေကရအောင်ထိမ့်သိမ့်လိုက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတွေတိတ်မတွေ့တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာအကြောင်းကြောင့်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ရှားဖို့တော့လိုပါတယ်သို့တော့တဘာဝဖြစ်လဲဒီကလေးရမှာအိစားမှန်နေဆော့နေတယ်ဆိုတော့ပုံမှန်လင်းပြောရင်ကျွန်တော်တော့သိစိတ်မပူပါဘူးเนาะဒီကလေးကိုတော့ ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဆရာကြီးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဆရာကြီးရေဒီမှာကျွန်တော်တို့ live မှာပေါ့နော်တိုက်ရိုက်ပဲပေါ့နော်သူတို့ Omicron ဖြစ်ထားပြီးသားကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိကွန်းလေးတွေတက်လာလို့မိကွန်းပြပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဆရာ Riley Johnson ဆိုတဲ့ account ကမေးထားတာတော့ဆရာကြီးလာသားကလေးပေါ့နော်သူကတော့ covid ဖြစ်သွားပြီးပါပြီနောက်ဆက်တွဲမှာရောတတိထား view site ဆရာလေးတွေဘာတွေရှိပါသလဲအိမ်မှာရောဘာလေးစောင့်ထားတင်ပါလဲဆိုပြီးတော့မေးထားပါတယ်ဆရာကြီးတစ်ဆက်တည်းမှာပဲဆရာကြီး ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီကလေးတွေမှာဖြစ်တဲ့ဒီ post covid နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့မေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးတွေတခါတည်းမေးခွန်းပြုပါဆရာကြီးအဲစန်တာဆိုတဲ့အကောင့်ကမေးတာတော့ဆရာကြီးသူကအဲကလေး omicron ဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာချောင်းဆိုးကြံနေပါတယ်တဲ့ဆရာကြီးအဲ့တော့ချောင်းဆိုးပျောက်စီးကိုသူကဘလောက်ကြာအောင်ထိတိုက်နေရမှာလဲဆိုပြီးတော့ဆရာကြီးကိုမေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ချောင်းဆိုးကြာနေတော့ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပါပဲဒီချောင်းဆိုးကြာတာက အဲတချို့မှာတော့အဲ့လိုပေါ့နော် allergic ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ပန်းနိုင်ကြလို့ခံရှိရင်ဒီနာစီပီ6စုပ်6စုပ်ပြီးတော်တော်နဲ့မပြောက်တတ်နောက်တစ်ဖြစ်တတ်တဲ့တစ်မျိုးကတော့ဘယ်လိုဆိုတော့ကျွန်တော်ခုတလောအရန်တွေ့ပါအဲ့ဒါဘာလဲဆိုနည်းနည်းကလေးကြီးတွေမှာဖြစ်တယ်မလေးနှစ်လောက်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်တော့တိတ်မတွေ့ဘူးဒီလေးနှစ်ငါးနှစ်လောက်ကအထက်တွေပါပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ ALTV လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အတန်ဟိုးရောင် acute laryngeal tracheobronchitis ဆိုတာအတန်ဟိုးရောင်ဖြစ်တယ် အဲ့ဒါကြရင်တော့ချောင်းချောက်အဆက်မပြတ်ဆိုးတယ်ဒါလည်းပန်းနိုင်ရက်လိုပါပဲဒီအိုမီခရွန်လည်းဆက်ဆက်မှုရှိတယ်ဆိုတော့အဲသူတေသနာတွေရှိပါတယ်အဲကြတော့ချောင်းသာဆိုတာဒီကောင်တော့တိတ်ပြီးတော့အနေရမပေးပါဘူးဟိုလူကဟိုစပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခါတစ်ခါကြလေချောင်းအစ်ဆိုတံပေါ့နော်အဲ့လိုအတမျိုးတွေလည်းထွက်တတ်ပါတယ်အဲတော့အဲ့ဒီခါကြလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့တတ်တတ်ကုသမှုရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစတီရိုက်ဟော်မုန်းပါတဲ့တောက်ဆေးထိုးဆေးတွေပေးရပါတယ်ဒါတော့မိမိသဘောနဲ့မလုပ်သင့်ဘူးပေါ့နော်ဆရာဝန်နဲ့ပြပြီးတော့ လုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ချောင်းသွင်းပျောက်စေးတွေမှာတပတ်တန်သည်နှစ်ပတ်တန်သည်ပေးလို့ရပါတယ်။ရေရှည်ပေါ့လမ်းနဲ့ချီပြီးတော့ပေးတာတော့တိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်။နှစ်ပတ်တည်းကြော်ပြီးတော့ချောင်းဆိုးနေရင်တော့သက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်က ပြပြီးတော့ဒါဒီပါလဲဆိုတာကိုစစ်ဆေးဖို့လိုပါတယ်နော်။အဲနောက်တစ်ခုကခုနလာသားလေး Omicron ဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပါပဲ။ဒီပြင်းထန်မှုကကလေးတွေမှာရမ်းနေပါတယ်။ဟောလာသားတွေကပိုးတောင်နေသေးတယ်နော်။နောက်တစ်ခုကမေယိုကိုဝေးကာကွယ်သေးထိုးထားရင် လာသားတွေမှာ ပရိစီဝပစ္စည်းပေါ့ antibody ကကလေးစီကိုရောက်ပါတယ်။နောက်ကလေးတွေကိုကာကွယ်ပေးတာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါသည်အဲကိုဝင်တော်မိခင်တွေလည်းကာကိုဗစ်ထိုးသင့်တဲ့အချက်ပါနော်။နောက်တစ်ခါပါလဲဆိုတော့ဒီအဲခုနလိုကလေးကိုဗစ်နောက်ဆက်တွဲပေါ့နော်။ရှားရှားပါးပါးတော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ခုနရှင်းပြခဲ့သလိုပဲအဲ့ဒါကတော့လူ1000မှာ14ယောက်တနည်းအားဖြင့်1000မှာဆိုရင်1ယောက်ခွဲလောက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါတော့ အဲ့လိုဖြစ်ရင်တော့ဒီ၄ဘက်က6ပတ်ကြာပေါ့နော်ကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးတော့၄ဘက်က6ပတ်ကြာမှာကလေးကအရန်ဖျားမယ်အရန်ဖျားတယ်ငိုတယ်ဤတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူကတော်တော်လေးပြင်းထန်တဲ့ခါကျတော့ဒီကိုယ်လုံးကလည်းကြိုက်ခဲနာကျင်တော့ကလေးကငိုတာပဲနောက်ပြီးတော့ခုနလိုမျက်ဝတ်တွေမျက်ဝတ်မထွက်ဘဲနဲ့မျက်မေးရောင်တယ်မျက်စိတွေနီရဲမယ်နှုတ်ခမ်းတွေပါးစပ်တွေရဲမယ်ပြီးရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာပိတ်နေထွက်မယ်အစင်းမြေရောင်မယ်ပေါ့နော်အစင်းမြေရောင်တော့ကြိုက်ရင်နာတယ်ပေါ့ဟိုအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ် နောက်နှလုံးရောင်တာတို့ဆောက်ရောင်တာတို့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စမ်းသက်ကြည့်မှနှလုံးခုန်တာဒါအမြန်တယ်ပေါ့နော်ကလေးကတော့အဖျားကြီးတယ်နောက်ခြေလက်တွေအေးဆက်တယ်ပေါ့နော်အဲလိုအယောင်လည်းပြောင်းသွားနိုင်တယ်ပေါ့တိတ်ပြီးတော့ပြင်းထန်လို့ရှိရင်ရှောက်ရတဲ့ခါကျရင်တော့ခြေလက်တွေအေးဆက်သွားတာနှုတ်ခမ်းတွေရှာတွေဖြူသွားတာပြသွားတာဒါတွေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့အဲလိုပြင်းထန်တဲ့အဖျားရှိပြီဆိုတော့ဒါဖြစ်သလားဆိုတာကိုအနည်းရဆရာဝန်ပြရမှာပေါ့နော်ဆရာဝန်ဆရာမကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းကလည်းဒါဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားရမှာကျွန်တော်တို့ ဟိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့ Delta episode တော့လည်းတတိယ line ဖြစ်တော့ကလေးတွေလည်းဖြစ်ကြဖြစ်ပြီးတော့တလတလခွဲပေါ့နော်ဒီကြားထဲမှာဆိုတော့ဒီကလေးတွေအဲဆေးရုံရောက်လာတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလုံနေတဲ့ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံကြီးမှာဆိုတော့အဲ15ရောက်လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲလိုတက်တာရှိပါတယ်အဲဆိုတော့ဟိုကလေးတွေကိုဗစ်ဖြစ်တာများလာလေလေဒီဟာတော့ပိုတွေ့လာတယ်ပေါ့ပိုတွေ့လာတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းခုနပြောသလိုအများကြီးတွေ့မှာမဟုတ်ပါဘူး သူကျွန်တော်တို့ကဒါတော့ဆေးရုံကလာစုတာပေါ့နော်နေနေရက်ကဖြစ်တဲ့လူတွေလာစုတော့အဲ့လောက်လောက်တွေ့ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့အဲ့ဒီရှားရှားပါးပါးဖြစ်တတ်တဲ့ယောဂပေါ့နော်ဒီဒီဒီကိုယ်လုံးရောင်ပြီးတော့ multi system inflammatory syndrome ဖြစ်သလားဆိုတာတော့ကောင်းလေးမှထားထားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့လာတာကိုယ်ပဲဖြစ်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဆရာကြီးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ ဆရာကြီးနောက်ထပ်မေကွန်းတစ်ခုကတော့ဆရာကြီးဒေါခင်ဝင်းဆွေဆိုတဲ့အကောင့်ကနေပြီးတော့ဆရာ live ကနေပဲသူနေထားတာပါဆရာကြီးသူကကလေးကတစ်နှစ်နဲ့လေးလရှိပါပြီတဲ့ခင်ဗျာသူတို့လည်းကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးတက်တာပြီးတော့မှပေါ့နော်ကလေးကဝင်းသွားလိုက်ကိုပူလိုက်ကိုခဏခဏဖြစ်နေတာ၃ချိန်လောက်တောင်ရှိနေပါပြီတဲ့ဆရာကြီးအဲ့တော့သူကပေါ့နော်ဒါကိုဗစ်နောက်ဆက်တွဲများလားဒါမှမဟုတ်ကိုဗစ်ပဲနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြန်ဖြစ်တာလားဒါမျိုးရောဖြစ်နိုင်ရှိပါသလားဆိုပြီးတော့မေးထားပါတယ်ဆရာကြီးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဝင်းသွားပြီးကိုပူတာတော့ဒီပြင် virus တွေကလည်းဝင်းသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော် နောက်တစ်ခါ virus မဟုတ် bacteria ပိုးပေါ့မှာဝင်းကြိုက်ပိုးအဲ့ဒါဆိုရင်ဖျားလဲဖျားတယ်ကိုယ်လဲပူတယ်ပေါ့နော်ဒီဒီပြင်မဖျားဘဲနဲ့ဝင်သွားတဲ့ဟာတွေလည်းရှိပါတယ်ဥပမာမိဘပိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်ကိုဗစ်အနေနဲ့လည်းဒီ virus ပိုးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲစဖြစ်တဲ့အခါမှာဝင်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဝင်သွားနိုင်တယ်နောက်၄၅ရက်လောက်ဝင်သွားလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကဒီနှုတ်ကိုခြေဖြတ်နိုင်မှုနည်းသွားလဲနှုတ်ကိုမခြေနိုင်တဲ့အခါကျရင်ဝင်ဆက်သွားတာဖြစ်နိုင်ပါတယ် အဲဒီအချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်ကိုဗစ်နောက်ဆက်တွဲခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီ multi system inflammatory syndrome ပေါ့အရေးကြီးတဲ့ယောဂဆိုရင်တော့အဖျားတော်တော်ကြီးပါတယ်အဖျားလည်းကြီးတယ်ကိုယ်လက်တွေကြိုက်တယ်ခုနဝင်လဲသွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သို့တော့အဓိကတော့အဖျားကြီးတဲ့ကလေးဤတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအချက်လက်တွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုစောင့်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးခင်ဗျာဆိုတော့ ဆရာကြီးနောက်ထပ်ကလည်းဆရာကြီး live ကနေပဲမိကွန်းလေးတစ်ခုမိကွန်းပြပါခင်ဗျာသူကတော်တော်လေးပေါ့နော်ကလေးကတစ်လနဲ့6ရက်သားလေးရှိပါတယ်တဲ့တကူလုံးကိုပူပြီးတော့လေတွေထိုးနေလို့ပါတဲ့ကိုပူကလည်းတော်တော်ဘလို့ကြောက်အောင်လုပ်လို့ကိုပေါ့နော်ကိုပူမကြောက်ဘူးဖြစ်နေပါတယ်ဆရာကြီးတဲ့လေထိုးတာအတွက်ကတော့သူ AH ကလေးတိုက်တဲ့ဟာလေးကို0.3 ml တိုက်ထားပါတယ်ရှင်တဲ့ဆိုပြီးတော့ဆရာကြီးကကိုပူမကြတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရယ်လေထိုးတဲ့ဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်နေ့6လကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိထားပါတယ်ဆရာကြီးခင်ဗျာ။အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ တနေ့6လဆိုလို့ရှင်တော့တနေ့နဲ့6လနော်လာတာမဟုတ်ဘူးအာ sorry ပါဆရာကြီးတလနဲ့6ရက်ပါဆရာကြီးတလနဲ့6ရက်ပါပြီးကြည့်လိုက်တာပါဟုတ်ကဲ့တလ6ရက်ပါဆရာကြီးအဲ့တော့ဟိုစပေါ့နော်ဖျားတဲ့အခါမှာကျတော့ငဲလေးလေးဒါကတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုပို့ရေးကြီးလေးပါနော်ကျွန်တော်ဟိုစပြောရရင်လို့ရှင်တော့ဒီကျွန်တော်ကကလေးတွေမှာဟိုဘယ်ဘယ်မဆိုပေါ့နော်ဘယ်လိုဘယ်လိုအချက်လက်တွေရှိရင်အရေးကြီးတယ်ဟို အနီဝါအစိမ်းပေါ့နော်ဆိုတော့အနီဆိုတော့ချက်ချင်းကိုဟိုစေကန်းကိုပြရမယ်ပေါ့နော်အဝါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဆရာဝန်နဲ့ရချင်းယူရမယ်ဒီနေ့ပြရမယ်ပေါ့အရေးပေါ်တော့သွားကြမလို့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေရှိပါအဲ့တော့တကယ်လို့ဒီတလောက်ကလေးဆိုရင်ပေါ့နော်တလောက်ကလေးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအပူချိန်100ဒီဂရီပေါ့နော်100.4ဒီဂရီရဲ့အထက်ရှိရင်ကိုဆရာဝန်ကိုရေးပေါ်ပြရမှာပါအဲ့တော့ ဟိုတလားနဲ့6ရက်ကလေးပေါ့အခုကတော့နော်တလားနဲ့6ရက်ဆိုလို့ရှင်တော့လဲအဲသူကတော့အဝါထဲမှာပါသွားတော့ပေါ့ဗျာဆိုလိုတာဒီလနဲ့6ရက်ကလေးတွေမှာလဲသူကနော်ဒီဟောတကယ်လို့အဝါထဲမှာကြတော့ဗာပြီလဲဆိုတလားနဲ့3လကလေးတွေတဲ့တရားဓာတ်မလေးအထက်ဆိုလို့ရှင်ဒီနေ့ပဲဆရာဝန်ပြပါတော့နော်အနိယစေကံကိုပြဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ ခုနငိုတာတော့နော်ဟိုကလေထိုးတယ်လို့ထင်တာပေါ့တကယ်တော့ကလေးငိုတိုင်းလေထိုးတာတော့လည်းမဟုတ်ဘူးဖျားတယ်ကိုလည်းကြိုက်တယ်ခေါင်းကြိုက်တယ်ဆိုလည်းကလေးကပြောတတ်တာမဟုတ်တော့ဘူးသူကငိုတာနဲ့ပဲပြမှာပါကလေးကမလန်းမဆန်းဖြစ်တယ်အဲငိုလဲငိုတယ်အဖျားလည်းကြီးတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်အဖျားတော့တရားသားခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့တရားသားသမလေးအထက်ဆိုရင်ဒါဒီအဝါရောင်လက္ခဏာပေါ့နော်ဒီနေ့စေကံကိုပြရမယ့်လက္ခဏာဖြစ်နေပါပြီနေရ အဲဆေးရုံဆေးခန်းကိုပြပြီးတော့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့တိုင်ပင်ဖို့လိုပါတယ်အဲလေထိုးတယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ကညနေပိုင်းမှာကလေးကငိုတယ်ဒီပြင်အကြောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါလေထိုးတယ်ဆိုပြီးတော့ခုနပြောတဲ့ဆေးလိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုင်မတီကုန်းပါတဲ့ဆေးတွေတိုက်လို့ရှိပါတယ်တခါလေးတက်တာသွားတယ်ပေါ့နော်အဲလိုအဲ့တော့လေထိုးတာခုနလိုအဖျားနဲ့မတွဲဘူးအဖျားနဲ့တွဲနေရင်ဒါလေထိုးလို့မဟုတ်เนาะဒါကအကြောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်အနီးရဆေးရုံဆေးကန်းဆရာဝန်ပြဖို့လိုပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးခင်ဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကတော့မေးထားတဲ့သူလည်းပေါ့နော်ပိုပြီးတိတိကျကျသိသွားလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဆရာကြီးနောက်ထပ်မေးခွန်းကတော့ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကပေါ့နော်ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းမာရေးစီစဉ်လေးရှိတယ်ဆိုပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ကြုံမေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးတွေပါဆရာကြီးဆိုတော့ဟို main can ဆိုတဲ့အကောင့်ရယ် you more ဆိုတဲ့အကောင့်ရယ်မေးထားတာပါဆရာကြီးခင်ဗျာသူတို့ကတော့အဓိကတော့တယောက်ကတော့ one ပြက် one shot ပေါ့ဆရာကြီး one ပြက် one shot ဖြစ်ပြီး an တက်လို့ပါတဲ့နှစ်နှစ်နဲ့နှစ်လတည်းမှာတော့မေးထားပါတယ်ဆရာကြီး နောက်ဆက်တစ်ယောက်ကကြတော့ရှင်းနှစ်ပြည့်မဲ့ကလေးလေးရပေါ့နော်3 4 5ရက်လောက်နေမှာဝင်းတစ်ခါသွားပါတယ်ဝင်းအရန်ချုပ်ပါတယ်တစ်ခါတလေတစ်ပတ်လောက်တောင်ကြာပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဝင်းပြဿနာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာကြီးဖြေကြားပေးပါအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့အစာရင်ဦးလမ်းကြောင်းပြဿနာပေါ့နော်အဲဝင်းပြက်ဝင်းလျှော်လဲကလေးတွေတော်တော်လေးဖြစ်တတ်ပါတယ်ဝင်းပြက်ဝင်းလျှော်ယောဂါကကလေးမှာမှာကလေးမှာခုနပြောတဲ့အဆွေးမိပေါ့နော်အေးမိနာစီချောင်းစိုးဖြစ်ပြီးရင်ဝင်းပြက်ဝင်းလျှော်အဖြစ်အများဆုံးယောဂါနောက်ဒုတိယအဖြစ်အများဆုံးယောဂါပါပဲ။ အဲ့တော့ဝင်းပြက်ဝင်းလျှော့မကြာခဏဖြစ်တတ်တယ်ဝင်းပြက်ဝင်းလျှော့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကအများကြီးရှိတယ်ပေါ့တော်တော်များများတော့ကူးစက်တတ်တဲ့ဒီ virus တွေ bacteria ပိုးတွေကြောင့်ဖြစ်တာများပါတယ်ဒါတော့မှကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့အဲနှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်ကစပြီးတော့2019လောက်ကတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ rota virus ကာကွယ်ဆေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကလေးတိုင်းကိုတိုက်လို့ဖို့အတွက်မျိုးသားကာကွယ်ဆေးတို့စီမံချက်မှာထည့်ပေးလိုက်ပါတော့ထည့်ပေးလိုက်တော့ဒီကလေးငယ်တွေမှာဝင်ပြက်ဝင်ဆောတော်တော်လေးသက်သာသွားပါနော်ခုနောက်ပိုင်းဒီ အဲဆေးပြတ်တာတွေပါတော့ရှိနိုင်တာပေါ့လေဟိုတမိုင်ဝန်ထမ်းတွေမလုံလောက်တာတို့ဘာလို့ကြောင့်အဲမတိုက်ဖြစ်တာတွေကိုဗစ်ကြောင့်မတိုက်ဖြစ်တာတွေရှိတာရှိနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တတ်နိုင်ဆုံးအဲတိုက်ဖို့ကျွန်တော်ကတိုက်တွန်းပါတယ်အဲ့တော့ဝင်းပြက်ဝင်းလျှောဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရေးဘူးရအဖြစ်ဒါကဒီ figure oral လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်လူတယောက်ကဝင်းပြက်ဝင်းလျှောဖြစ်တဲ့ဘိုးကမစင်မှာပါတယ်အဲ့ဒါတနည်းနည်းနဲ့ကျန်တဲ့လူရဲ့ပါဇက်ထဲပြန်ရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုလိုတာဒါလက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပဲ ရင်ကောင်ကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဝင်းပြက်ဝင်းလျှော့မကြာခဏဖြစ်နေရင်တော့ဒီချက်လက်တွေကိုသတိထားဖို့လိုပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကသက်လေးသက်ပေါ့နော်အစာသက်နော်ရေအစာသက်ဆိုတဲ့အခါမှာအစာတွေမှာမချက်ပဲမပြုတ်ပဲနဲ့သူတွင်အတုတ်တို့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကဝင်းပြက်ဝင်းလျှော့ခဏတော်တော်ဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဟိုအစာအသောက်တွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမှာချက်ပြီးပုတ်ပြီးသားတော့ပိုကောင်းတယ်ဟိုတို့စရာစားမယ်ဆိုရင်လည်းပြုတ်ထားတာပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော် အစာတတ်ဖို့လိုတယ်ရေတတ်ဖို့လိုတယ်တောက်တဲ့ရေကတတ်ဖို့လိုပါတယ်အများနဲ့ရေကိုကြိုချက်ပြီးမှတောက်မတောက်ရင်ရေတတ်တောက်ပါတော့ရေတတ်ကိုလူတိုင်းလက်လန်းမိဖို့တော့မလွယ်ပါဘူးတွင်းရေမြည့်ရေတောက်ရင်တောက်ရင်လည်းကျွန်တော်ကရေကိုကြိုချက်ပြီးမှတောက်ရပါမယ်နော်အစာတတ်ရေတတ်လက်တတ်ပေါ့နော်ဆိုလိုတာကလေးကိုကျွေးမွေးတဲ့ခါမှာကျွေးတဲ့လူရဲ့လက်ကတတ်ရမယ်ကလေးရဲ့လက်ကတတ်ရမယ်နော်ဆက်ပြန်တဲ့လက်ဆေးဖို့လိုတယ်နော်အိမ်သာတက်ပြီးလို့ရှိရင်ဆက်ပြန်တဲ့လက်ဆေးဖို့လိုတယ် နော်လက်တန့်ပေါ့နော်စာစာတန့်နောက်တစ်ခုကလက်တန့်ပြီးအိမ်သာတန့်ပေါ့နော်အိမ်တန့်ရှင်းတဲ့အိမ်သာရင်ကောင်လုံးတဲ့အိမ်သာအဲ့လိုမျိုးဒီတယောက်တယောက်မပြတ်ပွားဖို့တော့ဒီချက်တွေရေးကြည့်ပါအဲ့တော့ဒီဝင်းပြက်ဝင်းလျှောက်ခဏခဏဖြစ်နေတော့ဒီချက်တွေကိုပြုပြင်ဖို့လိုပါတယ်နောက်ကျွန်တော်နှစ်နှစ်အောက်ကလေးအဲဒီ6လအောက်ကလေးတွေမှာဆိုတော့ဝင်းပြက်ဝင်းလျှောက်တိုက်ဆေးနဲ့ကာကွယ်ပေးလို့ရပါတယ်ကျန်တဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေထိုးတာလည်းဒီဝင်းပြက်ဝင်းလျှောက်ယောဂဖြစ်တာကိုအတော်အသင့်ကာကွယ်ပါတယ်နော် အဲ့တော့ဒါတော့ခဏခဏဝင်ပြက်ဝင်လျှော့ဖြစ်ရင်အဲ့ဒီချက်တွေစဉ်းစားရမယ်ပေါ့နော်ရှာရှာပါပါတော့ဒီကိုယ်ကားကြတဲ့ယောဂါတို့နို့မချေဖြစ်နိုင်တာတော့ဒါမျိုးတွေကတော့သက်ဆိုင်ရာတမိုင်ဝန်ထမ်းကစဉ်းစားပေးပါနောက်တစ်ခါဝင်းချုပ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ပိုင်းမှာလည်းအခုဝင်းချုပ်တဲ့ယောဂါတော်တော်လေးတွေ့လာတော်တော်များများကလေးတွေကဝင်းချုပ်နေကြတယ်တော့ဝင်းချုပ်တာကတော့ကျွန်တော်လည်းဆိုလို့ရှိရင်သူကအကျင့်ပါသွားတတ်ပါတယ်ဝင်းချုပ်တယ်ဝင်းမသွားဘဲနဲ့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော် ဟိုဒီဥမာကြီးထဲမှာဒီစမြင်းတွေနောက်ဖေးတွေကရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဝင်သွားမဲ့မစင်ရရှိနေတယ်အဲ့ဒီဟာလေဥမာကြီးထဲမှာရှိနေခြင်းဆိုရင်ရေရဆုပ်ဥမာကြီးရဲ့နေရာရေဆုပ်သွားပါရေကိုဆုပ်သွားတော့ဒီဝင်းနေရာပုံမာသွားတယ်ပို့ပြီးတော့စမြင်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်မာတဲ့ခါကျကလေးကသွားတဲ့ခါမှာနာတယ်နာတော့ကြသူမသွားဘဲနဲ့သူကကြောက်တော့မသွားတော့မသွားလို့အောင်းလေလေအဲ့ဒီရေရပိုဆုပ်လေလေ ခုပို့ပြီးတော့မာဝါလေလေပို့ပြီးတော့နာလေလေပို့မသွားလေလေပေါ့နော်အဲ့လိုတန်တရားလဲသွားပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ဟိုဝင်းချုပ်ချင်းတန်တရားဆိုပြီးကျွန်တော်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးထားတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီတန်တရားကိုဖြတ်ပေးရဥမာဆိုလိုတာကလေးကသွားရခက်နေရင်ကျွန်တော်ကခြူပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဝင်းချူဘောလုံးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဝင်းချူတောင်းနဲ့ပေါ့ခြူတယ်ဆိုတာဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဒီကတ်နေပြီးတော့စုံနာရောက်နေတော့မသွားနိုင်တဲ့ဝင်းသမင်းတုံးတွေကိုထွက်လာအောင် ဟိုချောမှုအောင်ပေါ့နော်ဟို lubricant ပေါ့ချောစီထည့်ပေးတဲ့သဘောပါနော်သူချူတဲ့အခါကျထိတ်ကလေးပေါ့ဒီဆိုဝါလေးတိုင်းနဲ့ဆွပြီးတော့ဆိုဝါလေးကိုတွန်းလိုက်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ပွင့်သွားတယ်မနာတော့ဘူးပေါ့နော်သူကလိုလိုဆိုဝါလေးကိုလက်ညှိုးလေးနဲ့ဖိလိုက်ရင်သူကပွင့်သွားမယ်ပွင့်တဲ့အချိန်မှာမှဒီဝင်းချူတောင်းလို့ဝင်းချူဘော်လုံးရဲ့အချိုထိတ်ပိုင်းကိုထည့်ပေါ့နော်အဲ့လိုထည့်ပြီးထည့်အဲ့တော့အဲ့ဒါကတခါကြီးကြလဲတည့်ရနဲ့မရအောင်နေ့ရက်သုံးရက်ဆက်ချူပြရအောင်အဲ့လိုပဲဒီပြိုင်နဲ့ထဲလဲကျွန်တော်တို့ကဝင်းပြော့စေးတွေ ပေးပါဟို legulos ပါတယ်ဝင်းပြော့ဆေးတွေပေါ့နော်နာမည်မျိုးနဲ့ရှိပါတယ်နာမည်မျိုးမျိုးနဲ့ရှိဒါတိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ဝင်းပြော့သွားမယ်ဒါလည်းအန္တရာယ်မရှိပါဘူးသူကဒိန်ဂျင်ကထုတ်တဲ့ဆေးတွေပါနောက်တစ်ခုကတစ်ဖက်ကအစားအသောက်နဲ့ပြင်ဆင်ပေးရတယ်ဟိုမှာရေများများတောက်မယ်ဟင်းသီးရွက်စားမယ်ပေါ့နော်ဟင်းသီးရွက်ဒီနဲ့နေစားမယ်အမြင်ပါတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ပို့စားပေးရမယ်နောက်တစ်ခုက lifestyle ပေါ့နော်ပြေပြေလွှာလွှာဆော့ဆော့လုပ်ပေးရမယ်အခုခေတ်မှာတော့ကလေးတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုမှာပုံမဲ့ကြည်နေတယ် iPad ပဲကြည်နေတယ် online နဲ့စာသင်တယ်စသဖြင့်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားလှုပ်ရှားတာမရှိဘူး။ဟောအဲ့ဒါလည်းမကောင်းတဲ့ချက်ပေါ့နော်။အဲ့လှုပ်ရှားမှုရှိရမယ်။နောက်တစ်ခုအစားအသောက်ပေါ့။မှာ ready made food တွေကလည်းသိပြီးတော့ဝင်းနဲ့နဲ့ချုပ်စေတယ်။အထူးသဖြင့် ready made note တွေပေါ့နော်။ဆိုတော့ commercially ဟိုဈေးကွက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ note တွေရှိပါတယ်။ကလေးဖြစ်တဲ့အစားဆို note အခြေခံအရေးတွေရှိတယ်ပေါ့။ကြော်ညာလဲကောင်းတော်လူတွေတော်တော်များများတောက်ကြတယ်။ဟောအဲ့ဒီထဲမှာဗာလဲဆိုတန်တက်တွေပါတိုးပေးတာထည့်ထားပေးတယ် ထည့်ထားပေးတဲ့အတွက်တော့ကောင်းတဲ့တန်တက်ရတယ်သို့တော့ဒါဒီဝင်းချုပ်နိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ကောင်းတာတော့တဘာဝနွယ်လို့ပဲတောက်တာတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့အားပေးပါနော်ပြီးလို့ချင်းအသီးရွက်စားပေးမယ်အရင်များများတောက်မယ်ကစုံရက်တွေချမောင်ရက်တွေစားပေါ့ချမောင်ချင်းကစုံရက်ကြော်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေစားပြီးလို့ရှိရင်ဒီဝင်သွားတာကိုပို့ပြီးတော့ဟိုအကျိုးပြုပြုပါတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာ lifestyle changes လုပ်ပေးရမယ်အဲစားတော့ပြင်ပြင်နောက်တစ်ခါတန်တက်ပါတဲ့အားစီးတွေပေါ့နော်ကလေးအတွက်ကောင်းတယ်တန်တက်က လိုကိုလိုတယ်ဒါပေမဲ့ချို့တန်တက်တွေကဝင်းချုပ်စင်နိုင်တယ်အဲဒီကကြတော့ဒီစာစာကြီးမှတောက်ပေါ့နော်တန်နိုင်လည်းဒီတန်တက်ထဲမှာကိုဒီဝင်းမချုပ်ဘူးဆိုတဲ့တန်တက်လေးရှိပါတယ်ဟို ion polymorph ဆို compound တွေကတော့ဝင်းချုပ်တာတက်တာတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေရှိပါအဲအဲ့တော့ဆိုလိုတာဟိုကျွန်တော်ကဒီအလွယ်တကူရတဲ့ဟိုအသင်စားဟာတွေပဲမလုပ်ဘဲနဲ့เนาะဒီအသီးရွက်တွေပါတွေဟင်းသီးရွက်သီးနှံပေါအောင်ကျွေးပင်းခြင်းအပြင်ဒီဝင်းချုပ်တာကိုကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ အဲချုပ်ရင်လည်းချူပါဝင်းပြော့စီလည်းတောက်ပါနော်အဲ့ဒါတွေကအန္တရာယ်မရှိပါဘူးနော်အဲ့ဒါလေးပြောပြခြင်းပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဆရာကြီးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဆရာကြီးအဲဟိုပါပေါ့ဒီ live မှာပဲဆရာကြီးမေးထားပါတယ်ဆရာကြီးခုနပြောထားတဲ့အစားအသောက်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲကြံပြူထားတာလေးရှိတော့သူမေးထားတာလေးကဆရာကြီးသူ့ရဲ့ကလေးက6နှစ်ပါတဲ့ဆရာကြီးယူမွန်ဆိုတဲ့အကောင်ကမေးတာပါခင်ဗျာကလေးကအသက်6နှစ်ပါ ready made ခောက်ဆွဲ6ထုတ်ကိုအရန်ကြိုက်ပါတယ်တဲ့အဲတနေ့ကိုဘယ်နှထုတ်လောက်များ ကျွေးတင်ပါတလဲတဲ့သူကအဲ့ဟာကိုရမ်းကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ကျွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တနေ့ကိုခုနထောက်လောက်ကျွေးတင်ပါတလဲဆိုဆရာကြီး live မှာပဲမေးသွားတာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အဲအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ ready made concept တို့တွေကစားလို့ကောင်းတယ်စားလို့ကောင်းတယ်ဆိုတာ तू ကပါလာတဲ့မှုန့်လေးတွေကရတာရှိတယ်ပေါ့နော်သူကချိုးလဲချင်စားကျွန်တော်လည်းသဘောကျပါဒါပေမဲ့ပြန်စဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင် तू ကကောက်ဆွဲသည်ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်ပေါ့နော်ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်ဆိုတာလူခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကယ်လိုရီပေါ့အင်အားကိုဖြစ်စေတယ် ကောက်ဆွဲသမင်းစားတာနဲ့တူတူပါပဲနော်သို့တော့ဒီပါလာတဲ့မုံလေးတွေကတော့ရလာရှိအောင်လုပ်ထားပြီးတော့ဗောနော်အသားတွေပါတယ်လို့ပြောပေမဲ့ဘလောက်မှမပါဘူးအဲ့တော့အင်အားကြီးဖြစ်စေတဲ့ဓာတ်ပေါ့အသားကဥလို့ဆိုတော့မပါဘူးနောက်ပြီးတော့ကြတော့ဒီအသီးရွက်အင်းသီးရွက်အသီးနံပေါ့ဒါလည်းပါတာမဟုတ်အဲကျွန်တော်ကတော့မကြိုက်ပါဘူး ready made အဲကောက်ဆဲတုပ်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကရတာတော့ရှိတယ်အားရမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့အများကြီးစားတာမကောင်းပါဘူး တော့စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဟိုနိုင်ငံသားမှာပညာသင်တော့ကိုကတော့ဟိုမချက်တတ်မပြုတ်တတ်တယ်လို့ဆိုခောက်ဆွဲတုပ်တွေအားကိုးရပါအဲကြတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုဒီခောက်ဆွဲပြုတ်တဲ့ကိုကြက်ဥထဲတယ်နော်ပြီးရင်အသီးရွက်တွေဟိုတခါလဲရောပြီးတော့အဲဒီခောက်ဆွဲတုပ်ကိုရင်တွင်နဲ့ပြုတ်တော့ပေါ့ကိုကတော့ဒီတိုင်းရင်တွင်ဖြောရုံမစားဘူးအဲထဲမှာအကုန်ထည့်လိုက်တော့ရောထည့်လိုက်ခြင်းထည့်လိုက်ခြင်းအပြင်ဒါဒီပို့ပြီးတော့စုံလင်ပြေးွားတဲ့အာဟာရဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲလိုမျိုးဖြစ်တယ်အဲခောက်ဆွဲကြောက်ထုတ်တွေရွယ် တစ်ချိန်လုံးစားနေပြီးဘာမှလည်းဒီပြင်ဟာမစားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မကောင်းပါဘူးဒါသည် sorry ပါကျမကြီးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစားအသောက်မဟုတ်ပါဘူးတနည်းဘယ်နှထုတ်စားလို့ရတယ်ကျွန်တော်သဘောတော့ဘာမှမစားတာအကောင်းဆုံးပါပဲဒီတိုင်းတော့ဒါတွေကတော့ဟိုရေရှည်အတွက်မကောင်းပါဘူးတော့အာဟာရလည်းမဖြစ်ပါဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာကြီးခင်ဗျာဆိုတော့ဆရာကြီးနောက်ထပ်မေးခွန်းကတော့ Pearson ဆိုတဲ့အကောင့်ကနေပြီးတော့ Smart Page မှာမေးထားခဲ့တာပါဆရာကြီး အိမ်ကသားလေးကလင်းလင်းနဲ့နှစ်လပါခဏခဏနှာခေါင်းတွေးရှံတက်လို့ကိုပေါ်မှာလည်းဘာကွက်မှတော့မတွေ့ပါဘူးစစ်စစ်ကြည့်ဖို့လိုပါသလားဆိုပြီးတော့မေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီနှာခေါင်းလေးရှံတဲ့ပြဿနာလည်းကျွန်တော်တို့တော်တော်ကြီးတွေ့ပါနေတိုင်းနေပါစိတ်ကလာပြတဲ့ထက်မှနှာခေါင်းလေးရှံပါဘူးနော်အဲဒီနှာခေါင်းမှာလူရဲ့နှာခေါင်းမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအပြင်ဘက်ကနှာခေါင်းနှစ်ဖက်ရှိတယ်အလယ်မှာဟိုနှစ်ပိုင်းဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်ကိုခြားထားတဲ့အခင်ဟိုရင်းပေါ့နေရန်ရှိပါ ဒီနိုင်ငံရဲ့ထိတ်နားလေးမှာတော်တော်လေးပါတဲ့နေရာရှိဆိုတော့အဲ့မှာအယိုးနုလေးရှိတယ်အဲ့ဒီပုံမှာသွေးကြောရှိတယ်အဲ့ဒီပုံမှာတနုပါပါလေးပဲရှိတယ်ဒါအောင်နှာခေါင်းတွေအလွယ်တကူသွေးထွက်နိုင်တဲ့နေရာပါဟိုခန္ဓာကိုယ်မှာအမြဲတမ်းအဲသွေးထွက်လွယ်တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘောလုံးပွဲတွေမှာကြည့်လိုက်ရင်ခဏနေတယောက်တယောက်တိုက်မြင်နှာခေါင်းသေးတွေထွက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲကလေးတွေမှာဘာဖြစ်တတ်လဲဆိုတော့ဒီ နှာခေါင်းကရားတယ်ရားတဲ့အခါမှာကုတ်တယ်ပေါ့နော်ကုတ်တဲ့အခါဒီထိတ်နှမ်းမှရှိတဲ့သွေးကြောလေးပေါက်ပြီးတော့နှာခေါင်းလေးထပ်တာပါတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါအများအားကျွန်တော်တို့ဟိုအဖြစ်အများဆုံးအကြောင်းကအဲ့ဒါပါပဲအဲနှာခေါင်းလေးထွက်တာရောထွက်တယ်သဖုံးကလည်းထွက်တယ်အရေရမ်းမှလည်းအကွက်တွေပါဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါသွေးယောဂါတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုရုပ်ရှင်တွေပါတွေပေါ့တချို့ရုပ်ရှင်ဇလန်တွဲတွေမှာဖြစ်တယ်လို့ပေါ့နော်သူဖြင့်ဟိုနိုင်ငံသားကားတွေမှာဖြစ်တတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာခေတ်စားတဲ့ကားတွေပေါ့ကိုရီးယားကားတို့ အဲမင်းသားနဲ့မင်းသမီးအဲကွဲကျင်ပြီဆိုတာနဲ့သူကနှာခေါင်းသွေးထွက်လာပြီးတော့တခါလေသွေးကင်ဆာဖြစ်ကောအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူးเนาะတော်တော်များများနှာခေါင်းသွေးထွက်တဲ့ဟာသွေးကင်ဆာဖြစ်တယ်ရှိတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်ရှားပါတယ်တကယ်ဖြစ်တာဒီနှာခေါင်းကိုကလော်တာကြောင့်နှာခေါင်းရတယ်ရာတော့ကုတ်တယ်ကလော်တော့ကလော်တော့အဲ့နေရာလေးကိုချစ်မိသွားလို့ရှိရင်အဲသွေးထွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်တာအများဆုံးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါဆရာဝန်ဘက်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ ဥမာတိတ်သေးတဲ့ယောဂလားတိတ်ကြီးတဲ့ယောဂလားအဲအခြေခံအကြောင်းကဘာရှိလဲဆိုတာအမြဲတမ်းစစ်ဆေးရပါတယ်အဲ့တော့ဖြစ်စစ်လို့ရှင်တော့အများသောဖြစ်ရတော့ဒီလိုခုနပြောနှာခေါင်းရောင်တယ်ရားတယ်ကုတ်တယ်ကုတ်လို့နှာခေါင်းတွေထွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုထွက်လို့ရှင်တော့ဒီရှေးဥဒုနာပြုနေရဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုလူကိုနည်းနည်းခေါင်းကိုနည်းငုပ်ထားပါဒီနှာခေါင်းရဲ့အဲအပြော့ပိုင်းလေးကိုပေါ့နော်လက်ပတ်နဲ့လက်ညှိုးနဲ့ဖိပြီးတော့9မိနစ်ဖိထား ဒီမှာဖြည်းဖြည်းလေးပြန်လွတ်နော်ပြီးရင်ဒီရေခဲအပြင်ကအုပ်လို့ရပါတယ်ထဲထဲတော့ရေမရှိပါနဲ့နော်ရေရှူလိုက်ရင်တော့တွေးလေးခဲပြီးတော့ပိတ်နေတာပြန်ပြန်ထွက်ပါနော်အဲ့တော့ခဏခဏဖြစ်နေတယ်နောက်တစ်ခုကဘာဆိုဒီပြစ်နေရာတွေပါလဲဟိုတွေးယူတာပဲရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီအခြားလက္ခဏာတွေပေါ်မှာလည်းပဲကြိတ်ရှိလားအသေးကြီးလားတရွဲ့ရကြည်သလားဒါတွေကတော့ဆရာဝန်အစမ်းရပါတယ်။တော့ဒီချက်လက်တွေရှိလို့ရှင်တော့သွေးစစ်ဆေးတာတွေလုပ်ရပါတယ်။ အဲအများစုကတော့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုနှကောင်းကြောင်းတော့အဲတစ်ဆက်တည်းပဲပြောလို့ရတော့တော်တော်ကလေးတော်တော်များများပေါ့အထူးသဖြင့်ចောင်းသားရွယ်ပေါ့9နှစ်အထက်ကလေးတွေမှာနှကောင်းပန်းတာလည်းရှိပါတယ်ရင်ကျက်ပန်းတာရှိတယ်လို့ပဲနှကောင်းပန်းတာပေါ့နော် allergic rhinitis ဖြစ်တယ်အဲကလေးတွေကတော့လွယ်တကူနှာစီးတတ်တယ်နှကောင်းပိတ်တတ်တယ်အမြဲလိုလိုစီးနေတယ်အဲတော့တချို့အဲဘာဖြစ်လဲဆိုအဲ့လိုကလေးတွေအောင်မနေပူတွေကနေအဲအဲကွန်ထဲဝင်လိုက်လဲခြီလာအောင် လဲခွန်းထဲကနေပြင်ထွက်လဲခြီလာတကူစိမ့်နောက်ချက်ပြင်လဲခြီလာတယ်နှာရည်တွေကျလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့ allergic rhinitis ခေါ်တာပါနှာခေါင်းပန်းတာပေါ့အဲ့လိုရှိရင်လည်းအဲ့ဒါကိုကုဖို့လိုပါတယ်လုံးဝအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒါမရှိရင်လည်းကလေးကရာတော့ကောက်တော့ချင်းနှာခေါင်းတွေထွက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်တချို့လဲဟို live လွတ်နေတဲ့ဆိုတော်တွေတော့မှခဏခဏနှာစီးနေတယ်ပေါ့နော်အများနဲ့နှာသံပါနေတယ် ကျွန်တော်စဉ်းစားရောဒါနှကောင်းပန်းတာများဖြစ်နေလားပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတကယ်တော့ကုလို့ရပါတယ်နော်အဲ့လိုဒီအမြဲတမ်းဟိုပန်းနိုင်ကြလို့ပဲအယောင်ကြသေးတွေပဲပေးထားတော့ဒါကတော့ဆရာဝန်ရဲ့ညွှန်ကြားခြင်းနဲ့စဉ်းစားပြီးမှလုပ်ရတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးခင်ဗျာဆိုတော့ဆရာနောက်ထပ်မိကုံးလေးတစ်ခုကတော့ဆရာကြီး6နှစ်ပြည့်တော့မှလေးဘက်နာရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲသူကတော့လေးဘက်နာရှိတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုသိလဲတော့မရေးထားပါဘူးခင်ဗျာဆရာကြီး သူကတော့ဘလို့များပြည့်စုံဆောင်ရှောက်အောင်မလဲစင်းဒီလေးညွှန်ပေးပါရှင့်ဆိုပြီးတော့ critic ဆိုတဲ့အကောင့်ကနေပြီးတော့မေးထားတာပါဆရာကြီးခင်ဗျာလေးဘက်နာဆိုတာကတော့ဒီလိုပါဟိုကျွန်တော်ကဒီ rheumatic fever လေးဘက်နာတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတော့အရင်တော့ကလည်းတော်တော်ပေါ်ပါတယ်အခုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့နဲလာတယ်ပေါ့နော်နဲလာတယ်တန်ရှင်းမှုတွေပါတယ်နောက်ပြီးတော့ထိရောက်တဲ့ပရိဇီဝဆေးတွေပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒါနဲလာတယ်များသောဖြင့်လေးဘက်နာဘယ်ကနေစဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအာသီးရောက်တယ်ပေါ့နော် အာဒီအောင်နာဘက်တီးရီးယားပိုးကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာတော့အဲဒီ group A ပေါ့နော် streptococcus ဆိုတဲ့ဘက်တီးရီးယားပိုးကြောင့်အာဒီအောင်နဲ့ဒီအာဒီအောင်နဲ့လူတွေမှာမကူဝဲထားတဲ့အခါမှာ300ခန့်လုံးလောက်ကတော့ဒီဒီပိုးကိုတိုက်တဲ့ဟာပဲနှလုံးတို့ဆုပ်တို့သွားပြီးတိုက်တော့လေဘက်နာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့လေဘက်နာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ diagnostic criteria လို့ခေါ်တဲ့သူ့ရဲ့လက္ခဏာတွေနဲ့တိုက်ကြည့်ရပါတယ်။ဘာဆိုတော့နှလုံးကြောင်နဲ့ တော့ major criteria ဆိုတာနှလုံးရောင်နဲ့အစစ်တွေရောင်တယ်ပြီးတော့ကြာလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားဆိုတာတက်တာတစ်မျိုးနောက်ပြီးတော့ erythema marginatum ဆိုတာအရေပြားမှာရှိတဲ့အပိတ်တစ်မျိုး subcutaneous nodule ဆိုတာဒီခန္ဓာကိုယ်မှာအဖုလေးတွေထွက်တယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးအပေါ်တော်တော်မာမာလေးတွေပေါ့နော်ဒါတွေကဆရာဝဲဆန်းရတာပါနောက်ကျန်တဲ့ minor criteria ဆိုတာမှာ ESR တက်တယ် CRP တက်တယ်ပေါ့ဒါမျိုးတက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါအနေနဲ့ခုနပြောတဲ့ ASO ပေါ့နော် ASO ဆိုတာဒီ Streptococcus ရောဂါ bacteria ဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုပြတာပေါ့အဲ့တော့ ASO တက်တိုင်းလေးဘက်နာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်နော်ခုနပြောတဲ့ဒီယောဂဘိုးပေါ့နော်လေးဘက်နာကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အာသီးကိုလည်းရောင်စေနိုင်တဲ့ယောဂဘိုးဝင်မှုရင် ASO တက်မယ်အဲ့တော့ ASO တက်တာတစ်ခုတည်းနဲ့ကျွန်တော်ကလေးဘက်နာလို့သတ်မှတ်လို့မရပါဘူးအဲလေးဘက်နာဆိုရင်တော့ခုနပြောတဲ့နှလုံးရောင်တာအဆုပ်ရောင်တာ ခုန major criteria ပေါ့နော်ဒီအဓိကလက္ခဏာတွေရှိရပါတယ် အဓိကလက္ခဏာနှစ်ခုသုံးဖို့အဓိကလက္ခဏာတစ်ခုနဲ့တာမညလက္ခဏာသုံးခုပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဆရာဝဲကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စဉ်းစားရပါတယ်အဲ့လိုစဉ်းစားပြီးတော့မှဒါဒီ၄ဘက်နာလို့သတ်မှတ်ရပါတယ်၄ဘက်နာလို့သတ်မှတ်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က၄ဘက်နာခဏခဏပြန်ဖြစ်တာနဲ့အများနှလုံးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်၄ဘက်နာလို့သတ်မှတ်ပြီးဆိုရင်တော့ဒီ penicillin ကာကွယ်ဆေးပေါ့နော်ကာကွယ်ဆေး penicillin ထိုးဆေးဖြစ်ဖြစ်တောက်ဆေးဖြစ်ဖြစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကအသက်16နှစ်သို့မဟုတ်9နှစ်ပေါ့ အဲ့နှစ်ခုကဘယ်နှစ်ခုကရှည်ဘယ်ဟာရှည်တယ်လဲပေါ့ဟိုမှာ73နှစ်မှ၄ဘက်နာဖြစ်ရင်နောက်ထပ်9နှစ်နော်14နှစ်မှ၄ဘက်နာဖြစ်ရင်19နှစ်အထိပေါ့9နှစ်ကိုတောင်းရမယ်17နှစ်မှဖြစ်ရင်17နှစ်အထိတောင်းရမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရပါတယ်ဒါ၄ဘက်နာဆိုတော့တကယ်ကိုတိတိကျကျကုရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ ASO တက်တိုင်း၄ဘက်နာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါတခုကတော့ဗာလဲဆိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဟိုဒီအာသီးရောင်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ဘက်တီးရီးယားတစ်မျိုးပေါ့လေဘူးတယ်ဆိုတာပဲပြပါတယ်ဟိုလေးဘက်သာလို့မပြပါဘူးညီရဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဆရာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ live အချိန်လေးရတယ်သုံးသက်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာကြီးနောက်ဆုံးပေါ့နော်ဆရာကြီးနောက်ဆုံးကြမှာတက်လာတာဒီ covid ရဲ့ကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကာကွယ်ဆေးလေးတွေနဲ့တော်တော်များများ၃-၄ခုလောက်တက်လာတာလည်းတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာဆရာကြီးတို့အဓိကမေးချင်တာကဆရာကြီးခင်ဗျာ သူကပဲကလေးရဲ့ဘယ်အရွယ်လောက်ကနေစပြီးတော့ဆရာကြီးတချို့ကလည်း3 4နှစ်ရှိတယ်တချို့ကလည်း9နှစ်ရှိတယ်ဆရာကြီးအဲ့တော့ဘယ်ရွယ်လောက်ကနေစပြီးတော့ဆရာကြီးတချို့ကလည်းလာသားကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမိထားတာလေးတွေတွေ့လို့ပါခင်ဗျာဘယ်ရွယ်ကနေစပြီးတော့ဆရာကြီးကာကွယ်ဆေးထိုးလို့ရပါသလဲဆိုပြီးတော့မိထားပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကကြတော့သူကကလေးရပေါ့နော်မကြခင်လေးရမှာကိုဗစ်ဖြစ်ထားပြီးသားကလေးမှာဆိုရင်ရောကာကွယ်ဆေးထိုးလို့ရပါသလားဆိုပြီးတော့မေးထားပါတယ်ဆရာကြီးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခုနကျွန်တော်ရေဘူးရဖြေသလိုပေါ့နော် အဲကလေးကာကွယ်ကိုဗစ်ဖြစ်မှာကိုအရန်ဆိုရင်ကြတယ်နော်ပြီးတော့ကာကွယ်သေးတဲ့သိထိုးကျင်ကြတယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပါပဲကာကွယ်ကလေးတွေမှာဖြစ်လေပြင်းထန်မှုကနည်းတယ်တည်ပြောင်းမှုကတော်တော်နည်းပါတယ်နော်အဲ့တော့ဟိုဦးစားပေးရလို့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကလေးမှာလူကြီးတွေထိုးပြီးပြီးအဲဆေးရလည်းပိုးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကလေးတွေကိုပါထိုးပေးဖို့သူကစဉ်းစားနေတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကလေး ကလေးတွေကလည်းကြောင်းကနေပြီးတော့ကူးနိုင်တာဘူးလေတယောက်တယောက်ပြန်သွားတယ်ကြောင်းနေဖွင့်တာတွေပါလေလုံးလို့ရဒိုးပင်နဲ့ဘယ်ရွယ်ဟိုခုနပြောသလိုခုနခုကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးပြီဘယ်တော့ထိုးလို့ရလဲပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီပြင်ကိုဗစ်တွေနဲ့အတူတူပါပဲအရင် data wave တွေပါလေအတူတူပဲဖြစ်ပြီးကစားဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်တာနေပြီးတော့နောက်ဆုံးလက္ခဏာပေါ်တဲ့အနေနဲ့တလနေမှာထိုးလို့ရပါနော်နောက်တစ်ခါဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဆေးတွေပေါ့ဥပမာအဖြစ်ဒီဒါတော့ပေးခဲ့ပါတယ်လူကြီးတွေဖြစ်တဲ့ခါမှာထိုးတဲ့ serum ခေါ်တော့ဗောနော် serum ဆိုတာဒီအဲ convalescent serum လို့ခေါ်တဲ့နလန်ထသွေးရည်ကြီးပေးထားရတော့6လလောက်ထိစောင့်ရပါတယ်အဲ့ဒါကြမ်းမကာဝယ်လေးထိုးရပါတယ်လူမို့ဆိုတော့ဖြစ်ပြီးလက္ခဏာလုံးဝပျောက်ပြီးတစ်လမှထိုးလို့ရပါတယ်ကလေးတွေမှာဘယ်ရွယ်ထိုးလို့ရလဲဆိုကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတော့ကျွန်တော်သိသလောက်က12နှစ်အထက်မှာပဲထိုးပေးနေပါတယ်လောလောဆယ်ဆိုလိုတာ12နှစ်အောက်ကိုအဲဒီထိုးခွင့်သတ်မှတ်ပေးထားတာလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်မကြားသိသေးပါဘူးเนาะ သူများနိုင်ငံတွေမှာဥပမာထောင်ဟောင်ကောင်ဆိုရင်သူက၃နှစ်ကစပြီးတော့ဒီ Sinovac တို့ Sinopharm တို့ထိုးဝင်ပေးထားတယ်တရုတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်၃နှစ်ကစပြီးထိုးဝင်ပေးထားတယ်အိန္ဒိယမှာ Covaxin ကို12နှစ်ထက်စထိုးဝင်ပေးထားတယ်စသဖြင့်သူ့နိုင်ငံလိုက်ဆေးလိုက်တက်တက်မှတ်ချက်တွေရှိပါတယ်နော်အဲကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတော့အခုချိန်ကြီးတော့ကျွန်တော်သတင်းလိုက်မှာမပါရတာတော့12နှစ်အထက်ကို COVID Sinopharm ကာကွယ်ဆေး Sinovac ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးတယ်ဆိုတာသိရပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးခင်ဗျာဒီကနေ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ clay covid ယောဂအတိကောင်းစရာဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ live မှာပေါ့ Facebook live မှာဒီကြီးသမျှတော့ကျမ်းမာရေးမေးခွန်းများကိုဖြေချပေးသွားတဲ့ဆရာကြီး clay သူကုဆရာဝန်ကြီးဘမခဦးစိုးဝင်ကျေးဇူးအထူးပင်တင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ season ကိုနားထောင်နေကြတဲ့ fan တယောက်ချင်းစီတိုင်းလည်း ကလေးကိုဗစ်ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျန်းမာရေးဘူးသူတာတွေထိုက်လျောက်သိရှိသွားလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အစီအစဉ်ကိုအဓိကအကူအညီပံ့ပိုးပေးထားတာကတော့ဘိုက်ပေးတိုင်းဖြစ်တဲ့ Vital Kick ကလေးအားစင်းနဲ့နိုင်ညံကောင်းပြီးထိုးခြင်းကို Mega 3 Chulber ကလေးအားစင်းတို့မှနေပြီးတော့အဓိကအကူအညီပံ့ပိုးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ စိတ်တွေအများကြီးနဲ့တော်လှလေဝက်ချက်တစ်ခုခုတော့ရှိမယ်ပုံမယ်ခလေးမင်းနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲတာနာမည်ကမောင်စုပါပါခင်ဗျာမောင်စုပါမင်းဘာကြောင့်ဒီလောက်တော်နေရလဲမမကြောင့်ဗောဗျမမကတားငယ်ငယ်လေးရဲ့အခုချိန်ထိနောက်ကသူချူဘက်ကိုနှစ်ရမ်းတက်ခဲ့လို့ခုလိုညံကောင်းပြီးချွတ်ချွန်ထက်မြက်နေတာပေါ့နောက်က3ချူတွေပဲဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေနောက်က3ချူဘက်ကကလေးတွေရဲ့အုံနောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ omega 3 fatty acid တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးလို့မှတ်ညံကောင်းပြီးချွတ်ချွန်ထက်မြက်စေရလေမှတ်ညံကောင်းပြီးချွတ်ချွန်ကိုနောက်က3ချူတွေပဲတောက်ကြစို့ Cfirm caring for well-being. တော်ဟလားလေဝက်ချက်တစ်ခုခုတော့ရှိမယ်ပုံမဲခလေးမင်းနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲတားနာမည်ကမောင်စုပါပါခင်ဗျာမောင်စုပါမင်းဘာကြောင့်ဒီလောက်တော်နေရမမကြောင့်ပေါ့ဗျမမကတားငယ်ငယ်လေးရဲ့အခုချိန်ထိမောက်ကသူချွေးဘက်ကိုနှိမ်ရန်တက်ခဲ့လို့ခုလိုညံကောင်းပြီးချိုးချွန်ထက်မြက်နေတာပေါ့နောက်ကသတိချူတွေပဲဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေနောက်ကသတိချူတွေဘက်ကကလေးတွေရဲ့အုံနောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ omega 3 fatty acid တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးလို့မှတ်ညံကောင်းပြီးထိုးချွန်ထက်မြက်စေရလေမှတ်ညံကောင်းပြီးထိုးချွန်ဖို့နောက်ကသတိချူတွေပဲတောက်ကြစို့ Cfirm caring for well-being